이건 안 보이죠? 어, 이거 안 보이는 거죠? අයිබෝන් ඉතින් මයි හංගල් කැෆේ ඔයගලන්ට අද මාසික සැරයක් අරගෙන එන සජීවී විකාශය අරගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් සුවිශේෂී කෙනෙක් අපිත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා අද සජීවී විකාශයට හැමදාමත් වගේම ඉතින් ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්නට 2022 වර්ෂය ගෙවිලා ගිහිල්ලා 2023 වර්ෂයට පාතම් බලන්න අපිට තව දින කිහිපයක් විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවක අපි විදේශිකයන් විදිහට කොරියාවේදී ආරක්ෂාකාරී වෙන්න ඕනි කොහොමද කියන එක සහ මේ දිනවල වැඩි වැඩියෙන් පවතින අපරාධයකින් අපි කොහොමද අ, ආරක්ෂාකාරී වෙන්නේ අපි කොහොමද වැළකෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න අද සුවිශේෂී පුද්ගලෙක් අපිට එක්ක නැඳලා වැදලා ඉන්නවා. ඒ ඇයට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නව නේද? ආයිබෝන්. 아이보아 안녕하세요. 네. 그 오늘 지금 저희 지금 연말이잖아요. 네, 연말이고 네, 다들 바쁘신데 어. 지금 이 바쁘신 와중에 <laughs> 무슨 그 반자님이 우리가 이렇게 하게 돼서 정말 감사해요. 아, 네. 어, 불러주신다면 언제든지 <laughs> 연락드립다 어, 네, 여러분 지금 우리 반자님 아시죠? 지난번에도 우리 몇 번 지금 범죄 예방에 대해서 교육을 시켜주신 어, 울산 남구 어, 경찰서 외사기반 판사님이신 우리 사네킴 반사님이 <laughs> 이래서 사네킴 <laughs> 반사님 우리와 함께 지금 오늘 이 자리에서 사내킴반사님 모셔서 그 얘기하려고 하는데 어떤 내용인지 먼저 들어봅시다. 네. 아, 제가 이번 주제는 뭘로 할지 고민을 하다가 네. 뭐 저번에 이제 음주운전에 대해서도 얘기한 것 같고 그래서 요즘 또 이제 보이스피싱이 정말 많이 일어나잖아요. 맞죠. 뭐 네. 정말 대체 써야 되고 신고가 많이 들어오거든요. 네, 네, 네. 네. 그런 것 때문에 요즘 최신 유행하는 뭐 보이스피싱 수법이 어떤 게 있는지 그리고 뭐 이런 것을 예방하려면 어떤 것이 있는지 자, 그리고 또 이제 뭐 보이스피싱이나 악성 어플을 그 예방할 수 있는 그런 어플도 좀 소개를 해볼게요. 음. 네, 이타부터 진압하나와 계획이 면비 보이스피싱 가는 비교되면 가다 그는 보이스피싱 기는 애트메비 보이스피싱 말아가는 දැන් තාක්ෂණයනේ අපිට ওই විදිහට අපරාධ කරන්න තාක්ෂණය යොදා ගනිමින්නේ. ඉතින් තාක්ෂණය හරහාම මේ වළක්වා ගන්න ක්‍රමයක් කොරියාවේ හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉතා වටිනා කාරණාවක්. ඒක අද ඔයගලන්ව දැනුවත් කරන්න තමයි මේ විදිහට සනීකිම් මහත්මයා අපිට එක්කලා ඇඳලා ඉන්නේ. ඉතින් voice phishing හා සම්බන්ධ අපරාධ වළක්වා ගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් තියෙනවා කියලා එය ඒ හඳුන්වා දෙන්නට සූදානම්ින් ඉන්නවා. 네. 일단은 이제 보이스픽싱이 사실 한국인들 대상으로도 뭐 많이 일어나고 있는데 네. 대한민국 그 이제 상황을 잘 모르고 이제 뭐 언어도 조금 부족하고 네. 물정을 잘 모르는 외국인 분들에게도 요즘 보이스피싱이 많이 일어나는 추세거든요. 네. 맞습니다. 그런 것 때문에 뭐 예방 그런 거랑 뭐 대처 방법도 정말 지금 중요하다고 생각합니다. 음, 네. ඒ කියන විදිහට විදේශිකයන් කියන්නේ කො- කොරියානුවන්ට පමණක්ම නෙමෙයි මේ විදිහට විදේ voice phishing අපරාධ සිද්ධ වෙන්නේ විදේශිකයන්ටත් මේ විදිහට දැන් ඔබ අප වගේ විදේශිකයන්ටත් voice phishing අපරාධ සිද්ධ වෙනවා කියලා කියනවා අය අති විශාල වශයෙන්. 네. 일단은 이제 보이스피싱 같은 경우에 공공기관을 사칭하는 경우가 많거든요. 네, 맞습니다. 예를 들면 뭐 검찰이나 아니면 뭐 경찰 그리고 음. 뭐 은행 이런 뭐 대사관까지 음. 사칭하는 경우가 정말 많아요. ඒ කියන විදිහට මේ වොයිස් ෆිෂින් කරන්න ඕන් මේ යොදාගන්නේ බොරුවක් විදිහට උන් යොදාගන්න ආයතන හැටියට මේ පොලිසිය ඊළඟට කොම්චල් කියලා ඔබ දන්නවා ආයතනයක් තියෙනවා කොරියාවේ කොම්චල් ඊළඟට ඒ කියපු විදිහට මේ චිරිකු කල්සම්ස නේද තේසක්වාන් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ආගමන විගණන කාර්යාලය කියලා කියනවා එහෙමත් නැත්නම් තේසක්වාන් තේසක්වාන් කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා අපේ තානාපති කාර්යාලය. ඉතින් ওই විදිහට එවැනි වචන ඔවුන් පාවිච්චි කරනවා කියලා කියනවා ඔබව 맞다 맞다 네. 네, 일단 그렇게 사칭하는 거 있고 그리고 또 다음으로는 이제 고수익 그러니까 돈을 많이 주는 아르바이트를 음. 가장해서 그리고 유학생들을 음. 유혹하기도 하거든요 음. 예를 들면 뭐 아르바이트 그 구하는 그런 뭐 알바 천국이나 뭐 네. 알바몬 이런데 고수익 아르바이트 보장해서 뭐 수수료 몇, 몇 프로 뭐 준다고 하고 네네네. 이제 그게 알고 보면 보이스피싱에 연루되는 경우가 있어요. 음, 그렇군요. 네. ඒ කියන විදිහට අපිට අරබයිත දැන් ඔයගොල්ලෝ අරබයිත කියන එක අහුවම part time job නේ අපි දන්නවා. විශේෂයෙන්ම යුහක්සෙන් කියලා එහත් සඳහන් කරා. යුහක්සෙන් කියලා කියන්නේ විදේශීය අපි අ, පිට රටවල ඇවිල්ලා කොරියාව තුළ ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්. ඉතින් මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අතර මේ අරබයිටි කරන ප්‍රවණතාවයක් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට වැඩි වැටුප් දෙනවා. වැඩි වැටුප් දෙනවා කියලා මේ විදිහට මේ අරබයිට් වල යොදවනවලු. නමුත් ඒ අරබයිට් ගොඩක් වෙලාවට මේ voice phishing කරන ඒවා කියලා තමයි ඇය කියන්නේ. ඉතින් වැඩි වැටුපක් දෙනවා එහෙම නැත්නම් වැඩි percentage එකක් ඔබට දෙනවා ලාභයක් වැඩියෙන් දෙනවා කියලා කිව්වට එවැනි අරබයිට් වලට part time සහභාගී වෙන්න එපා කියලා ඇය කියනවා. විශේෂයෙන්ම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට. එපමණක්ම නොවේ අ, විදේශිකයන් විදිහට රැඳී සිටින ඔබ හැම එයින් අ, ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. 일단은 뭐 대사관 의 전화번호를 이용한 보이스피싱 사례를 말씀을 드리면 일단은 본인의 핸드폰으로 대사관에서 전화가 와요. 뭐 음, 스리랑카 같은 경우는 뭐 네. 주한 스리랑카 대사관 그죠, 이런 데서 네. 전화가 오겠죠. 네. 아마 서울에 있죠, 그렇죠? 맞아요. 네. 서울에 있어요. 그러면서 전화가 와서 본인이 지금 범죄와 연루가 됐다면서 개인 정보를 음, 물어보거든요. 네. අර තෙසංගානික එහෙම නැත්නම් අපි කියන තානාපති කාර්යාලයේ යොදවාගෙන කරන වොයිස් ෆිෂින් වලදී ඇය කියන විදිහට අපි අ, ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයෙන් කතා කරන්න කියලා ඔබව ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන් ඔබව ආමන්ත්‍රණයට පුළුවන්. ඒ විදිහට අමතලා ඔබගේ ගේම් චොම්පු කියන වචනය ඇය පත්- පාවිච්චි කරා. ගේම් චොම්පු කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔබගේ මොනවද? පෞද්ගලික තොරතුරු ඔබගේ ආජන්සි නම්බර් එක වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් නාම උපන්දින ඔය වගේ දේවල් පෞද්ගලික තොරතුරු ඔබගෙන් විමසන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. 그리고 또 이제 인출책으로 범죄가 된 경우는 뭐냐면 이제 네. 유학생들이 그런 고수익 아르바이트의 유혹에 이제 쉽게 빠져가지고 네. 어, 은행에서 예를 들어 돈을 대신 인출을 해주면 음. 어, 이제 음. 수수료를 주겠다. 어, 이제. 네. 아니면 누군가에게 돈을 건네받아서 네. 누군가에게 네. 전해주면 음. 수수료를 음. 뭐 10%를 주겠다. 음. 이런 식으로 이제 파트타임 잡 같은 거를 그렇죠, 이제 그렇죠. 어, 예. 가장을 해서 네. 문제에 연루되기도 해요. 음. ඇයි සඳහන් කරන ආකාරයට අර කලින් කිව්වනේ අපි කෝසුයි ජොබ් කියලා නේද? ඒ කියන්නේ මොනවද වැඩි ආදායමක් දෙන අරබයිට් විදියට, part time ජොබ් විදියට ඔබට කියන්නේ ඒ අය කරන්න මේ වෙන කෙනෙක් දෙන මුදල් වෙන තැනකට ගිහින් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් තවත් පුද්ගලයෙකුට ගිහින් දෙන්න කියලා කියයි. එහෙමත් නැත්නම් ATM යන්ත්‍ර වලින් ඔබට දැන් ගිහිල්ලා අහවල් වෙලාවට ගිහිල්ලා මුදල් අරගෙන එන්න. ඒ විදිහට ඔබට දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඔවුන් ඔබට අණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ ඒ ඒ ජොබ් එක කරාට පස්සේ ඔබට 100 මේ විදිහට ගාණක් 110ක් වෙනකොට 150ක් විතරක් දෙනවා කියලා ඔබ එකඟතාවයකට අරගෙන එවැනි රැකියාවල ඔබව යොදවන්නට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් එවැනි රැකියාවලින් විශේෂයෙන්ම විදේශ ශිෂ්‍යාවන් කොරියාව තුළ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යාවන් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ඒ වගේම part time job කරන අනිත් අය ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. 제가 이거는 실제 이- 있었던 일인데 제가 이제 여기 외사기에서 근무하기 전에 이제 지구대에서 근무를 할 때 네. 실제로 그 은행에서 연락이 왔어요. 음. 지금 어떤 외국인 분이 네. ATM기에서 돈을 많이 인출한다. 음. 한 2천만 원인가 그렇게 인출을 음. 한다. 네. 좀 수상하다. 음. 그래서 가서 이제 저희가 보이스피싱 범으로 이제 그 검거한 적이 있는데 음. 사실 그분은 어, 자기가 어떤 일을 하는지도 몰랐어요. 그러니까 자기는 인터넷에서 보고 아르바이트를 구한다고 해서 그 ATM기에서 그 돈을 계좌에서 돈을 인출을 해서 이제 어, 떤 다른 사람한테 건네주기만 하면 어, 수수료를 준다 해서 했는데 이제 그런 경우 너무 억울하잖아요. 음, 그렇죠. 이런 그 외국인 분들 같은 경우는 네네네. 이런 거에 대해서 잘 모르시는 분들이 맞아요. 굉장히 많아서 네. 일단은 제가 강조드리고 싶은 거는 음. 뭔가 보수익, 그러니까 돈을 많이 준다고 하는 아르바이트가 있으면 의심부터 하셔야 돼요. 맞아요. 네. 좀, 네. 네. 세상에 공짜는 없 없고. 네, 네, 그렇죠. 네. 일단 의심부터 하셔야 돼요. හර්ෂ 네. ඇත්තටම ඇය කියන ඔබට මේ විශේෂයෙන්ම මේ අරබයිට් එක ගැන තමයි කිව්වේ මේ විතර ඔබ වොයිස් ෆිෂින් කරවන්නට යොදවනවා වුන් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඇය ඇත්තට ති- තිබ්බ අ, උදාහරණයක් තමයි කිව්වේ. ඇය ප්‍රාදේශීය පොලිසියක මේ විතර දැනට මේ අය වේසාගේ එහෙම නැත්නම් විදේශිකෙන් බාර අංශයේ වැඩ කරන්නට කලින් වෙනත් පොඩි ප්‍රාදේශීය අ, තැනක වැඩ කරා කියලා කියනවා පොලිසියක. ඉතින් ඒ පොලිසියේ ඉන්නකොට ඇයට කෝල් එකක් ගොඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විතර විදේශීය පුද්ගලයෙක් ATM යන්ත්‍රයකින් ගොඩක් සල්ලි ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඊචොන් මානන් වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් ගන්නවා මිලියන 20ක් නේද? එතකොට එහෙම ගන්නවා දැක්කා කියලා සුසංහතාව නැත්නම් සැකසහිතයි කියලා ඇයට කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවල ඇය ගිහිල්ලා මේක බැලුවට පස්සේ ඇත්තටම මේ පුද්ගලයා මම මොකක්ද කරන්න කියලාවත් දන්නේ නැතුව මේ විදිහට සල්ලි අරගෙන තියෙනවා. ATM යන්ත්‍රයෙන් ඒ සල්ලි අරගෙන අහවල් පුද්ගලයට කවුරු හරි ඕන් අනදෙන පුද්ගලයට ලබා දෙන්නට තමයි ඔහුට තිබිලා තියෙන රැකියාව හැටියට ඒ ලබා දුන්නොත් විශාල ප්‍රමාණයක් පඩි වශයෙන් නැත වැටුපක් වශයෙන් උන්ට ලබා දෙන්නට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇය කියනවා සෙසංගේ කොන්සාන නොක්තා කියන වචනේ පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඇත්තටම ලෝකයේ මේ නොමිලේ කියලා දෙයක් නැහැ කියලා ඇය කියනවා ඇත්ත කතාව. ඉතින් ඕගලන්ට නිකම් දෙනවා හරි එහෙම නැත්නම් ගොඩක් දෙනවා හරි තැනක කියනවනම් වේශින් පුත්තෝ හශය දෙන්නා කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ මොකද අපි සැක කරන්න ඕනේ අපිට වැඩියෙන් මොන හරි දෙනවා කියලා කියනවා නම් හෝ වේවා නොමිලේ යමක් දෙනවා නම් කියලා එතනදී හැමතිස්සෙම සැක කරන්න ඕනේ මේ රැකියාව අපිට සුදුසු දෙයක්ද නැද්ද කියන එක. ඒ 일단은 그러면 이제 보이스피싱을 당해, 당하면 안 되겠지만 맞죠. 만약에 당했을 경우 어떻게 해야 되는지 제가 설명을 해드릴게요. 네. 일단은 제일 중요한 것은 112로 무조건 연락을 바로 하셔야 됩니다. ඉලිලීරෝ. 네, 네. නෑ ඇය කියනවා දැන් අපිට voice phishing වලට ලක් වෙන්න අපි හොඳ නැහැ අපි වැළකිය යුතුයි. නමුත් අවාසනාවකට අපි voice phishing එකකට ලක් වුණා. එවැනි අවස්ථාවක අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? ඇය කියන විදිහට අපි 1 1 2ට කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ. එම අවස්ථාවේදී 1 1 2ට. 자, 그 이유를 설명을 해드릴게요. 일단 저희가 은행에서 어떤 계좌로, 어떤 다른 계좌로 이제 좀 거액의 돈이 넘어갈 때 네. 바로 그게 넘어가지 않고 음. 약간 잠시 동안 시간이 있어요. 네. 그때 경찰에 신고를 하시, 하시게 되면 음. 경찰은 은행에 연락을 해서 거래 정지를 도와줍니다. 음. 그 거래 정지를 해버리면 그 돈이 다른 그 계좌로 넘어가는 걸 막을 수가 있어요. 그래서 만약에 본인이 어떤 대사관 전화나 뭐 조금 이상한 전화를 받았는데 음. 그래서 이제 범죄 연루됐다 돈을 보내야 된다 해서 돈을 보냈을 때 즉시 이제 그걸 알아차리면 바로 경찰에 연락을 하셔야 됩니다. 음. ඇයි කියන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ඔබ නොදැනුවත්ව මේ විදිහට අ, කාගෙන් හරි ඒ කියන්නේ voice phishing call එකක් ඇවිල්ලා අපි කියමු අ, තානාපති කාර්යාලයෙන් කියලා ආගමන විගණන කාර්යාලයෙන් පොලිසියෙන් කියලා විතර call එකක් ඇවිල්ලා ඔබ මොනවා හරි දෙයකට ලක් වුණා නැත්නම් voice phishing එකකට ලක් වුණා කියලා ඒ මොහොතේම ඔබ එකයි එකයි දෙකට ආමන්ත්‍රණය කළ යුත්තේ ඇයි කියලා ඇය කියනවා. ඇයි ඔබ එහෙම ආමන්ත්‍රණය කළ යුත්තේ? මොකද කියලා කියනවා තියෙනවා නම් ඒ මොහොතේම ඔබ ඒ විදිහට පොලිසියට කිව්වහම යම්කිසි යම්කිසි ගිණුමකින් තවත් ගිණුමකට මුදල් මාරු වෙන්නට කාලයක් ගත වෙනවා කියලා ඒ කියනවා. එම කාලය තුල පොලිසියට ඔබ කිව්වොත් එහෙම එසැනින්ම මේ කොරේ ජොන් ජොන්චි කියන වචනේ පාවිච්චි කරා. කොරේ ජොන්චි කියලා කියන්නේ ඒ මොනවාද ඒ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක වළක්වන්නට පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ ගොන් ගිණුමට හුවමාරු වෙන එක වැළකීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා එය කියනවා. ඉතින් ඒ නිසා මොනවා හරි කෝල් එකක් ඔබට ආවොත් ඔබ මොනවා හරි දෙකට ලකුණා කියලා දැන්නොත් එකවරම අ, ඒ කියන විදිහට 1 1 2 ආමන්ත්‍රණය කළ යුතුයි. 또 예. 제가 강조드리고 싶은 거는 대한민국에서는 절대로 전화로 개인정보를 요구하지 않아요. 음. 예를 들면 뭐 경찰에서 뭐 네. 누가 어제 뭐 구무듯이 조사를 받아야 되니까 개인정보를 물어본다던가 음. 저희는 직접 만나서 조사를 하지 음. 절대로 전화를 전화상으로서는 얘기를 음. 안 하거든요. 네. 그것도 꼭 ඔබ අ- අ- අතිවා අ- අත්‍යවශ්‍ය වශයෙන් දැනගත යුතු කාරණාවක් ගැන සඳහන් කරනවා. මොකද කොරියාව තුළදී කිසිම කෙනෙක් කෙනෙකුගේ පෞද්ගලික තොරතුරු ෆෝන් කෝල් එකකින් විමසන්නේ නැහැ කියනක ඔබගේ ඩෙන්ටි කාඩ් නම්බර් එක උපන් දිනේ වෙන්න පුළුවන් ඔබගේ ගිණුම් අංකය වෙන්න පුළුවන් ඔවැනි දේවල් ෆෝන් එකෙන් ගන්නෙ නැහැ කියලා ඇය කියනවා විශේෂයෙන්ම රජයේ ආයතනයේදී ඒකට පොලිසිය වගේ තැනකදී වැනි දේවල් කරන්නේ පොලිසියට කැඳවලා ඔබව මුහුණට මුහුණ තමයි එවැනි දේවල් කරන්නේ කියලා කියනවා ඒ නිසා ඔබ එයත් දැනුවත් විය යුතු කාරණාවක් 어, 그리고 또 다른 방법도 있는데 이제 네. 홍무드 씨도 뭐 받았을지도 모르겠는데 네. 저 같은 경우는 결제를 하지도 않았는데 뭐 얼마가 결제됐다 어, 뭐 그치, 해외 네. 이러면서 뭐 54만 원 결제 그래서 처음에 받았을 때 굉장히 당황했거든요 <laughs> 어 내가 언제 이걸 결제했지 하면서 어 네. 진짜 한것 같기도 하고 네. 근데 이러한 수법이 요즘 정말 많거든요 음. 그래서 이제 거기에 이제 나온 인터넷 주소로 이제 뭐 클릭을 한다던가 그러면 그렇휴대폰의 악성 앱이 저절로 깔려서 뭐 음. 해킹이 된다던가 뭐 연락처가 이제 뭐 해킹이 되고 뭐 음. 그런 경우가 있는데 음. 일단은 그런 의심스러운 문자를 받으면 음. 절대로 답장도 하지 말고 음. 전화도 하지 마세요. 그냥 차단은 하시는 게 차단. 네, 가장 좋습니다. කියන විදිහට දැන් අපි නොදැනුවත්ව අපේ account එකෙන් සල්ලි කැපුණා කියලා message එන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවලත් අපි ඒ සැකකල යුතුයි. ඒ වගේම මේ නොදැනුවත් නොදන්නා නොදන්නා phone number එකකින් මොනවා හරි call එකක් එනවම එවැනි අවස්ථාවක මේක සැකයි කියලා හිතුනොත් එහෙම නැත්නම් හේවේ සංගම් කරා පිටරට සල්ලි ගියා වගේ ඒ වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවකදී හැමතිස්සෙම මේක මේක ඒ ක්ලික් කරන්නේ නැතුව ඒ link එන ඒවා ක්ලික් කරන්නේ නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම සදන් කරන්න කියලා කියනවා. සදන් කරන්නේ delete කරලා දාන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේ දේවල් stop කරන්න ඔයගලන්ට attach වෙන්න දෙන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. 예. 그리고 이거는 저의 경험담인데 제가 이제 경찰이 되기 전에 일인데 저희 갑자기 전화가 와서 김혜민님의 그 주민등록증이 지금 범죄 현장에서 발견이 됐다. 뭐 음. 뭐 저는 서울지방 뭐 검찰청 누구누구다, 뭐 네. 서울지방지검, 뭐 중앙지검 누구누구다 이렇게 네. 하면서 그래서 제가 굉장히 당황했던 적이 있는데 음. 이런 것도 네. 그 최근에는 조금 덜한데 네. 옛날에 굉장히 유행하던 수법이거든요. 음, 그래서 혹시나 이제 뭐 검찰이나 뭐 경찰이나 해서 뭐 범죄에 연루됐다, 대포 네. 통장으로 누가 본인의 통장을 활용하고 있다 이런 전화를 받으면 이것도 음. 보이스 피싱 확률이 높으니까 음. 이것도 주의를 하셔야 되겠습니다. 음, 그렇군요. 네. සමහරක් වෙලාවට ඔබට එන්න පුළුවන් මෙවැනි ෆෝන් කෝල් එකක්. ඉතින් ඇයටත් ඇව පොලිස් නිලධාරියෙක් වෙන්නට කලින් එවැනි කෝල් එකක් ආවා කියලා ඇය කියනවා මේ ඔබ අහවල් අහවල් කෙනාද කියලා නම කියලා නම කියලා ඔබගේ ඩෙන්ටි කාඩ් එක එහෙම නැත්නම් ඔබගේ හැඳුනුම්පත අපරාධයක් වෙන ස්ථානයකදී මේ විදිහට හමු වෙලා තියෙනවා කියලා ඔබට දුරකථන ඇමතුමක් ලැබිලා මේ ඔබගේ ඩෙන්ටි කාඩ් එකද කියලා අහන්නට පුළුවන් කියලා කියනවා. එවැනි අවස්ථාවල අපි හැමතිස්සෙම සැකකල යුතුයි මේක අපිට අපරාධයකට ලක්වන්න තියෙන ඉඩ කඩක් කියන එක සැකකල යුතුයි කියලා අය කියනවා. ඉතින් හැම වෙලාවකම තමන්ගේ මොනවාද ගිනුම ගිනුම් අංකය වෙන්නට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් පාස්පෝර්ත වෙන්නට පුළුවන් ගිනුම ගැන තොරතුරු වෙන්නට පුළුවන් එවැනි දේවල් ෆෝන් වලින් විමසනකොට හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලන් අ, සැලකිලිමත් විය යුතුයි වැළකෙන්නට ඊ අපරාධ වලට ලක් නොවන්නට 아, 그리고 또 이제 최, 최근 유행하는 수법에 대해서 제가 조금 설명을 해드릴게요. 어, 최근에는 그 핸드폰에 있는 연락처를 해킹을 해서 예를 들면 뭐 콩무드 씨가 이제 뭐 네. 혜인이 이렇게 저장을 해놓은 거 네네. 그대로 음. 휴대폰에 뜨면서 그게 음. 자세히 보면 번호가 달라요. 그렇군요. 번호가, 그런 경우도 있으니까 그 전화가 온다 해서 본인 저- 이 전화 저장하는 대로 전화가 온다고 해서 음. 바로 믿으시지 말고 음. 한번 번호를 더블 체크를 한번 해보시는 음. 걸 제가 추천을 드립니다. 음. ඒ කියන විදිහට මෑත කාලේදී ඉතා දරුණු ලෙස ම- පැවතෙන අපරාධයක් නෝ මේ විදිහට දැන් ෆෝන් කෝල් එකක් එනවා දැන් අපි කියමු ඔබගේ අ, ළඟම මිතුරාගේ නමින් එහෙමත් නැත්නම් ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඔබගේ දරුවාගේ නමින් ඔබට කෝල් එකක් එනවා. ඉතින් මේ කෝල් එක ගන්න කලින් හැමතිස්සම මේ ළමයාගේ නම්බර් එකද මේ අපේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ හස්බන්ඩ්ගේ නම්බර් එකද කියලා හැමතිස්සම චෙක් කරන්න කියලා ඇය කියනවා. මොකද ඒ කෝල් එකත් ඒ වැනි සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද ෆෝන්ස් අපේ හැක් කරනවලු. ෆෝන් එක හැක් කරනවා. ෆෝන් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් අපේ තොරතුරු අරගෙන මේ වැනි වැඩ වෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඊටමත් දරුණුයි මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා සිදුවන අපරාධ. ඉතින් ඕගලන් හැම කෙනාම මේන් වැළකී සිටිය යුතුයි කියලා තමයි ඇය සඳහන් කරන්නේ. 그리고 이제 휴대폰에 본인도 모르게 악성 어플이 많이 설치되는 경우가 있거든요. 그래서 그런 것을 제가 방지하기 위해 하나 추천드리고 싶은 어플이 있는데 음. 이제 시티즌 코난이라는 어플이거든요. 음. 네, 그렇군요. 네. ඒ කියන්නේ තමන්ටම නොදැනුවත්ව තමන්ගේ ෆෝන් එකට මොනවා හරි ඇප් එකක් දාලා තියෙනවා නම් එවැනි දේ තියෙන්න පුළුවන්. එවැනි ඇප් දාන විදි තියෙනවා ඇත්තටම අපි දන්නවා අපේ තොරතුරු ගන්න පෞද්ගලික තොරතුරු ගන්න එවැනි ඇප් දාන අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඉතින් එවැනි ඇප් එකක් අපේ ෆෝන් එකේ තියෙනවද නැද්ද කියන එක දැනගන්න මේ සිටිසන් ගොනන් කියන සිටිසන් නේ සිටිසන් කොනන් කොනන් සිටිසන් කොනන් කියන ඇප් එකක් තියෙනවලු ඒක පොලිසියෙන් තමයි හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ මේ සිටිසන් කොනන් කියන ඇප් එක මම පස්සේ ඔයගලන්ට දෙන්නම් මොකක්ද කියන එක. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයගලන්ටම චෙක් කරගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. අපේ ෆෝන් එකට මේ වගේ මොනවා හරි ඇප් දාලා තියෙනවද? අපේ ෆෝන් එක හැක් කරලා තියෙනවද කියන එක ඔයගලන්ට චෙක් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. 네, 이 어플이 경찰 대학에서 개발한 어플인데 네. 이것이 최근에 뭐 TV에도 좀 나오고 음. 되게 많이 유명해졌거든요. 음. 그래서 이제 다운로드하는 횟수도 굉장히 많아지고 그렇군요. 근데 네. 이거 이게 제일 장점이 뭐냐면 네. 정말 간편해요. 음, 그때 푸드씨 아까 보셨잖아요 네, 드 씨도 같이 예, 음. 다운로드 받았었는데 음, 음. 버튼 하나만 누르면 네. 누르면 그 본인의 헤드, 핸드폰에 있는 그 어플을 전부 다, 다 음, 탐지를 맞아요. 해서 악성 네. 어플을 잡아주는 그런 역할을 하거든요. 음. 그래서 꼭 홍보 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 네. මේ සිටිසන් ගොනන් කියන ඇප් එක ඉතාමත් වැදගත් ඇප් එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මොකද මමත් සුළු මොහොතකට කලින් ඇය මුණ ගැහිච්ච අවස්ථාවේ මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරාට පස්සේ මේ ඇප් එකේ මගේ ෆෝන් එකේ මොනවා හරි අනවශ්‍ය ඇප් එකක් කවුරු හරි දාලා තියෙනවද? මගේ තොරතුරු ලබා ගන්න කවුරු කෙනෙක් මගේ වෙත දමන හරි දෙයක් කරලා තියෙනවද කියන එක ඒකේ වැටෙන කෙලින්ම ඒගොල්ලෝ ඩිටෙක්ට් කරගන්නවා මේ ඇප් එක විසින්. මේක මම හිතනවා මේ පොලිස් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් තමයි මේක මොනවාද කොරියාවේ හොයාගෙන තියෙන නව සොයා ගැනීමක් ඒක ඉතින් ඒක මම හිතනවා අපි හැමෝටම වැදගත් වෙයි කියලා. මේක ඉතාමත් ජනප්‍රිය කියන කොරියාව තුල. ඉතින් විදේශික ඔබත් ශ්‍රී ලාංකේය ඔබටත් මෙන්න හොඳම අවස්ථාවක් මම හිතනවා. කොරියාවේ පළමු නාතාවට MHC අපි තමයි කිව්වේ සිටිසන් ගොනන් කියන ඇප් එක ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙවැනි අපරාධ වලින් වැළකී සිටින්නට. 그리고 이제 보이스피싱에 이어서 지금 이제 사기에 대해서도 좀 제가 조금 더 얘기를 하고 싶은데 네. 요즘 뭐 당근마켓으로 거래를 많이 하시잖아요. <laughs> 맞아요. 한국에 사시는 분이라면 당근마켓을 다 아시죠. 이제 이럴 당근이요? 때 <laughs> 네, 네, 당근. <laughs> 그렇죠. 네. 그래서 이 당근마켓을 이용할 때 네네. 제가 네. 추천드리고 싶은 거는 절대로 네. 먼저 돈을 지불하지 마시고 네네. 네. 직접 만나서 결제를 하시고 그리고 어 이제 어플로만 채팅을 통해서 거래를 하기 때문에 네네. 핸드폰 번호를 저는 좀 그래도 꼭 이제 저장을 해놓으면 좋겠어요. 왜냐하면 네. 이제 계정을 만약에 뭐 음. 탈퇴를 하거나 그러면 이제 구매자한테 연, 연락할 방법이 없거든요. 네, 맞아요. 그런 경우. 이 당근 කියන එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අතර ප්‍රසිද්ධයි ගොඩක් කියලා. 당근 මාකට් කියන එක දැන් අපි ඔය ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගොඩක් බඩු ගන්නවනේ නේද? ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගොඩ බඩු ගන්න ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා අපි අතරේ. ඉතින් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බඩු ගන්නකොට ප්‍රවේශම් විය යුතුයි කියලා ඇයි කියනවා මේ සල්ලි කලින් දෙන්න එපා. ඒ පුද්ගලයාව මුණ ගැහිලා බඩුව අතට අරගෙන සල්ලි දෙන්න ඕගොල්ලන් කලින් දෙන්න එපා කියලා කියනවා අය. මොන්ජෝ චිබුරාජි මාසයෝ කියලා කියන්නේ කලින් සල්ලි දෙන්න එපා කියලා කියනවා. ඕගොල්ලන් හැමතිස්සෙම භාණ්ඩය අපි මෙලදී ගන්න භාණ්ඩය අතට අරගෙන මේ කොරේ සිදු කරන පුද්ගලයා එහෙම නැත්නම් වෙළඳාම් සිදු කරන පුද්ගලයා මුණ ගැහිලා එයාට සල්ලි දීලා ගන්න. නැත්තම් ඕගොල්ලන් දාන සල්ලිත් නැහැ පඩුත් නැහැ. එවැනි අවස්ථාවල් ඉතා බහුලව දකින්නට ලැබෙනවා. 그리고 이제 좀 음. 사기를 음. 예방하는 방법 중에 하나는 음. 이제 인터넷으로 중고거래를 할때 그 판매자의 그 휴대폰 번호를 알고 있을 때 네. 제가 또 추천드리는 게 있는데 여기 더치트라는 사이트거든요. 네. 더치트라는 사이트인데 이 사이트는 제가 중고나라에서 거래를 할 때도 굉장히 많이 썼어요. 음. 왜냐하면 휴대폰 번호만 입력을 하면 네. 이 휴대폰에 사기로 신고당한 이력이 있는지 음. 진짜 목록이 뜨거든요. 음. 그래서 진짜 실제로는 제가 입력을 해보니까 음. 뭐이 번호로 사기 신고당한 이력이 두 건 있습니다. 뭐 이렇게 아, 뜨더라고요. 네. 그렇군요. 네. 그래서 네. 혹시나 의심되는 번호가 있으면 음. 이런 데 음. 더치트라는 사이트에 음. 한번 음. 그 자기 전화번호 그죠? 자기 전화번호 아니면 상대방 전화 상대방 전화번호. 아, 상대방 그래요. 음. 자, 상대방 전화번호. 그렇군요. 네, දැන් ඒක තව අවස්ථාවක් the cheat the cheat කියන site එක the cheat කියන site එක මම මේව ඔයගලන්ට දෙන්නම් දාන්නම් ලියා ගන්න. the cheat කියන site එකේ අ, ඔයගලන්ට කවින් හරි call එකක් එනවා මෙහෙම ඉන්ටර්නෙට් හරහා මිලදී ගන්නට බඩු අ, ඔයගොල්ලෝ කන්ටැක්ට් කරන පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ පුද්ගලයා ඇත්තටම චීට කෙනෙක්ද? අපි කියන්නේ චීට කියලා නේද? ඔයගොල්ලන් රවටන පුද්ගලයෙක්ද නැද්ද කියන එක විමර්ශනය කරගන්නට හැකියාවක් තියෙනවා මේ the cheat කියන සයිට් එකෙන්. the cheat කියන සයිට් එකේ ඒ ෆෝන් නම්බර් එක එන්ටර් කරලා චෝයි කරනවා. එහෙනම් සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට වැටෙයි මේක cheat කෙනෙක්ගේ phone number එකක්ද කියන රවටන පුද්ගලෙක්ගේ phone number එකක්ද නැද්ද කියන එක මේකේ වැටෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න එකත් අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතු කාරණාවක්. 제가 또 이제 마지막으로 좀 강조를 드리고 싶은 게 있는데 네. 이제 대포 통장이라는 게 있어요. 좀 네, 말이 그렇죠. 어려운데 대포 네, 통장이 네. 뭐냐면 네. 본인의 명의로 통장을 만들어서 그거를 다른 사람에게 빌려주는 경우가 음. 있거든요. 네. 그래서 제가 외국인 분들이 아직 네, 네, 우리나라 법에 익숙하지가 못해서 그런 경우를 굉장히 많이 봤는데 음. 친구들끼리도 뭐 통장을 <laughs> 빌려주고 하시더라고요. 네, 근데 네. 그런 거는 대한민국에서 범죄가 되기 음. 때문에 음. 절대로 절대로 조심하셔야 된다는 거죠. 어, 강조를 드리고 그렇죠. 싶어요. 네. 어, 그 네. 呃，没看，没学校啊，啥嘛，就是那 depo 통장 깨는 거，이 d 통장 깨는 통장 깨는 거란 게 පාස්පොතනේ පාස්පොත ඔයගොල්ලන්ගේ account book එක මේක යාළුවන්ට දෙනවා. අපි ගොඩක් ඒක කරනවා නේද? සාමාන්‍යයෙන් යාළුවන්ට use කරන්න දෙනවානේ දැන් ඔයා අපි කියමු වීසා නැති යාළුවෙක් ඉන්නවා. එහෙම කියලා එවැනි අවස්ථාවවල ඔගලන් මේ තමන්ගේ පාස්පෝර්ට් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ account book එක ගිණුම් පොත වෙන කෙනෙක්ට දෙන අවස්ථාවල් තියෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවල ඇය කියන විදිහට මේ වලකී එයින් වලකී යුතුයි කියලා ඇය කියනවා. මොකද මේකෙදි මේකත් අපරාධයක් ගණයට තමයි අයත් වෙන්නේ. ඔබගේ ගිණුම් පොත තව කෙනෙකුට දෙනවා කියන එක අපරාධයක් ගණයට තමයි අයත් වෙන්නේ කියලා ඇය කියනවා. 그래서 네. 이제 대포 통장을 이제 통장을 만들어서 빌려주면 뭐 돈을 주겠다라는 회사도 있고 음. 그리고 어뭐 자기가 회사를 이번에 만들었는데 통장이 필요하다 그래서 좀 음. 빌려달라 이런 경우가 있는데 그런 경우도 절대로 음. 통장을 빌려주시면 안 됩니다. හ්ම්. ඇයි කියන විදිහට සමහර සමාගම් තියනවලු මේ විදිහට මේ ගිණුමක් හදලා දුන්නොත් ඒගොල්ලන්ගේ නමින් හෝ ඔයගොල්ලන්ගේ නමින් ගිණුමක් හදලා ඒගොල්ලන්ට දුන්නොත් එහෙම ඒකට සල්ලි දෙනවා කියලා කියන සමාගම් තියනවා කියලා කියනවා. එවැනි සමාගම් කොච්චර සල්ලි දුන්නත් එවැනි තත්ත්වයන් වලට අහු වෙන්නට රැවටෙන්නට එපා කියලා 응. 음. 이제 뭐 제가 준비하는 건 그렇죠. 여기까지인데 네. 네, 오늘 뭐 도움이 되셨을지 모르겠고 <laughs> 제가 다음번에 또 올 때는 네. 또좀더 최신 그런 정보들과 유용한 정보들을 또 많이 네. 들고 오겠습니다. 그 제가 봤을 때는 그 아주 아주 유일한 정보를 아 그래요? 아 감사합니다. 저 저도 마찬가지고 아. 저희 친구들도 아마도 그렇게 아주 유일한 정보를 얻을 것 같아요. 네, 특히 이 보이스피싱이라는 거 지금 외국인들한테는 좋그 한국에서만 들었던 이야기인 것 같아요. 음. 들락 같은 경우에 그런 거 없거든요. 아 그래요? 네, 그런 거 없는데 여기서 지금 그렇게 당한 친구들도 있고 네. 그 아까 선생님 말씀하신 그 아르바이트를 제가 아는 친구도 음. 그렇게 아- 아르바이트를 했어요. 모르고 자기는 뿌리를 몰라요. 그런 몰라요. 거 한다고 그런 경우 있었거든요. 음. 그래서 මං හිතනවා ඇය ඉතා වටිනා අ, දේවල් ගොඩක් කියලා දුන්නා ඔබට. ඉතින් මේ ඇය කියන විදිහට අපි ඉදිරියේදී මේ voice phishing පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුයි. අපි කොහොමද voice phishing වලට අහු වෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන්නේ සහ voice phishing වළකගන්නේ කොහොමද? ඒ විතරක්ම නෙමෙයි ඒ කියපු විදිහට අපි මේ ඇරබයිට් වගේ දේවල් කරනකොට ප්‍රවේශම් විය යුතු ආකාර විශේෂ ශිෂ්‍යාවන් වැඩි මුදලක් දෙනවා කියලා ඒ වගේ දේවල් වලට යන්න එපා. ඇයි කියන විදිහට. ඉතින් වීසා නැති අයත් ඒ විදිහටම ඇරබයිට් වලට යනකොට ප්‍රවේශම් වෙන්න. මොකද ඔබ වැරදිකාරයෙක් වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ යාළුවන්ට ඔබගේ ගිණුම දෙනකොටත් ප්‍රවේශම් වෙන්න. ඒ වගේම Taman මොනවා හරි අන්තරකට එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට භාෂණය වුණා කියලා දැනුනොත් එහෙම මොනවා හරි අපි ලක්ුණා වොයිස් ෆිෂින් එකට කියලා දැනුනොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම 1 1 2ට කතා කරන්නටත් අමතක කරන්න එපා එසැනින්ම මොකද ඔබගේ ගිනුමෙන් ගත්ත මුදල් වෙනත් ගිනුමකට මාරු වෙන්න යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවා ඒ වළක්වා ගන්නට පොලිසියට හැකියාවක් ලැබෙනවා ඔබ එසැනින් ෆෝන් කෝල් එකක් දුන්නොත් 1 1 දෙකට මම හිතනවා ඉතා වටිනා දේවල් ගොඩක් අපි කතා කරා. ඉතින් ඉතින් චිල්මුන් ඉන්දන්සි හන්දරින් එකක් චිම්පුල් කියලා. ඔගලන්ට මොනවා හරි දැනගන්න දෙයක් අපේ සනීකි මහත්මියගෙන් දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න මම කැමතියි ඔබට වෙලාව ඉඩ දෙන්නට. The voice phishing link the app link කරපොනේ දැල්ලේ. ආ ඔකේ link කරා. දැන් චෙක් කරන්න. 시티즌 프라 말씀하시는 네. 거예요? 시티즌 프라 그 어플 마켓에다가 시티즌 프라 검색하면 돼요. 음. 아니면 그 영어로 시티즌 프라 네. 시티즌 프라 음. 어? 그 한글로는 아까 전에 음. 시티즌 프라 음. හොඳයි මම දැන් Citizen Conan කියන app එක දැම්මා ඔයගලන්ට message එකක් විදිහට Citizen Conan කියන app එක ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න download කරගෙන check කරගන්න මේ ඔයගලන්ගේ phone එකේ මොනවා හරි තියනවද කියලා මේ චොකි කවුන්ට් ඔබට පේනවා ඇති ඔබට පේනවා ඇති කවුන්ට් නෑ ඔබට පේනවා ඇති අය දැන් පෙන්වනවා අ, 시간 영상 제가 문자 보냈어요. 아, 네. සිටිසන් කොනන් කියන එක අ, ඔබ අ, දාගන්න ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට චෙක් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මොනවා හරි ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියනවාද අනවශ්‍ය ඇප් එකක් කියන එක. ම්ම්, ඒ වගේම 잘 보고 있다고 그렇게 하고 네. 분들은 네. 뭐 사실은 너무 착하게 성실하게 잘 살고 <laughs> 계셔가지고 그렇죠. 네. 제가 문짝에서 뭐 볼 일이 사실 없어요. 네네 네, 맞아요. 사실 못 보시죠. 저도 일이 없어요. 통역하러 <laughs> 가는데 이제 동역 일이 네, 없어요. 네, 왜냐안 하니까. 네. <laughs> 그래서 아, 지금 그 다음에 지금 우리 선생님 너무 예쁘다고 그러기도 하고 <laughs> 감사합니다. <laughs> 그리고 만약에 이제 네. 다음에 뭐 이런 주제로 좀 수업을 해주셨으면 좋겠다 이런 네네. 거 있으면 네. 댓글로 이렇게 남겨주시면 음. 또 이제 코모드 씨가 저에게 알려주면 그렇죠. 제가 그런 주제로 또 네. 한번 수업을 준비해보겠습니다. 네네네. මම හිතනවා ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී අපි මේ ගැන කතා කළ යුතුයි. ඔබට මේ ගැන දැනුවත් විය යුතුයි කියලා යම් දෙයක් තියෙනවා නම් ඔබ අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මැසේජ් එකක් වගේ දාන්න. ඒක අපි ඊළඟ වැඩසටහනෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නම්. අපිට ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා අපි පැය භාගයක් වගේ කාල සීමාවක් ඔබ කොහොමද ප්‍රවේශම් විය යුත්තේ කොරියාව තුල මේ යොන්මල් කියලා අපි හඳුනනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුද්ද අවසානයේ අවුරුද්ද අවසානයේ අපරාධත් වැඩි හැමෝම හරිම කලබලයි. ඉතින් එවැනි තත්වයක් තුල අපි කොහොමද ප්‍රවේශම් විය යුත්තේ වොයිස් ෆිෂින් වලින් කියන කාරණාව තමයි අද අපි කතා කරේ. ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. සනීකින් මහත්මිය අපිත් එක්ක පැය භාගයක මම හිතනවා ඇය පැයකට වඩා කාලයක් අපිත් එක්ක රැඳී සිටියා. වැඩසටහන් පැය භාගයක් කරාමට. ඉතින් ඇයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනි මේ විදිහට කවදත් අපිත් එක්කලා ඉන්නවට. මොකද උල්සාන් නම්බු කියන්සල්සෝ ඇය ඉන්නේ උල්සාන් දක්ෂිණ පොලිසියේ වේසාගේ කියලා අපි හඳුනනවා මතකද? අපි කියන්නේ අ, විදේශික අංශය භාරව අ, විදේශික අංශය ඇය කටයුතු කරනවා. ඉතින් උල්සාන් වල ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම හරහා හෝ ඇයව මුණ ගැහෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඕන වෙලාවක සම්බන්ධ වෙන්න. නම්බු ප්‍රදේශයේ මම හිතනවා ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගොඩක් අඩුයි. නමුත් අනිත් ප්‍රදේශවල ඉන්නවා මොන හරි අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අපි ඕන වෙලාවක සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඇයව මම හිතනවා. 네, 이제 마지막으로 선생님이 하실 말씀 있으시면 어, 이제 연말 크리스마스가 다가오는데 네. 다들 뭐 이제 바쁘시고 약속도 많겠지만 그렇죠. 그리고 제가 조금 강조드리고 싶은 것은 뭐 음주 같은 거, 뭐 음. 음주운전. 음. 네. 절대로 음주운전 하시면 안 되고 <laughs> 네. 그리고 뭐 연말이라고 또 신나서 이제 친구들끼리 모여서 뭐 도박하는 경우도 사실 그렇죠, 있는데 네, 그렇죠. 네. 예. 그런 것도 조금 조심을 하셨으면 좋겠고 음. 뭐, 어, 뭐 아무쪼록 뭐 크리스마스 또 잘 보내시고 이제 또 이 새해가 또 다가오는데 다들 건강하게 잘 지냈으면 좋겠습니다. 네. 스티 ඒ අවසාන වශයෙන් මම හිතනවා කිව්වා අ, අපි අ, යොන්වල්නේ දවසර අවසානයේ නිසා මේ 음주 운전 වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා. 음주 운전 කියන්නේ ඔබ දන්නවා අ, රිය පැදවීම, බීමත්ව රිය පැදවීම, බීමත්ව රිය පැදවීමෙන් වළකින්න මොකද කොරියානුනුත් මේ කාලේ කරනවා ඕක අ, ශ්‍රී ලාංකික ඔබ කරන්නත් පුළුවන් විදේශීය අනිකුත් විදේශ ජාතීන් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපරාධයක් කවුරු කරත් එකයි නිසා ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ඒ වගේම මේ තොබක් කියන එක කිව්වා නේද? තොබක් කියන්නේ කැතැන්තයි වල අපේ අයත් මේ ඔකට මම මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ තොබක් කියන වචනේට බූරුව ගහනවා වෙනස් වෙනවා නේද ඔය වගේම තියෙනවනේ ඉතින් අපි අතර ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා යාළුවෙක් එකතු වෙලා කියලා කියනවා අය ඒ ප්‍රවේශම් වෙන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම අලුත් අවුරුද්දක් උදා වෙන කාලේ ක්‍රිස්මස් කාලේ ඇය කියනවා නිරෝගී වෙන්න කියලා. නිරෝගීව ආරක්ෂාකාරීව කොරියානු ජීවිතය ගත කරන්නට කියලා කියනවා. ඉතින් අ, සනිකිම් 판장님 오늘 와주셔서 정말 아, 감사합니다. 아닙니다. 저도 정말 즐거운 시간이었습니다. 네, 우리도 즐거운 시간을 보냈고 유일한 시간을 보냈습니다. 아, 덕분에 감사합니다. 네, 네. 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 다음에 또 뵐게요. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. හොඳයි අපේ සනීකේ මහත්මියට සමුදුන්නා විශේෂයෙන්ම මොකද කතා බහ කළ යුතු කාරණා තව කීපයක් තියෙන නිසා MSC live වැඩසටහනේ ඉතින් ඇය විශේෂයෙන්ම මේ ගොඩාක් කාර්යබහුල මොහොතක අපිට කළ එකතු වුණා ශ්‍රී ලාංකේය ඔබ වෙනුවෙන් අප වෙනුවෙන් මේ වැඩසටහන සාර්ථකව කරගන්න. ඉතින් අපි MSc live එක මාසිකට සැරයක් ක්‍රියාත්මක වුණ live එකක්. මේක අපි අරගෙන ආවේ ඔබව දැනුවත් කරන විශේෂ කරුණු කාරණා පිළිබඳව. ඉතින් අදත් ඒ විදිහටම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. පළමු කොට අපි කතා කරේ කොරියාවේ ආරක්ෂාව හා සම්බන්ධව. ඉතින් අද මීළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන කරුණු කාරණා ගැන මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. එමෙත්සි අපිත් එක්කලා නැගී සිටින ඕගලන් වෙනුවෙන්ම මම සූදානම් කරගත්ත අනිකුත් කාරණා. ඉතින් ආරක්ෂාව පිළිබඳව ආරම්භයේදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕගලන් හැමෝම ඇය සඳහන් කර ආකාරයට ඊළඟට අපි කතා කරමු අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මම හිතනවා අද දිනයේ ශ්‍රී ලාංකිකේ 94 දෙනෙක් කොරියාවට කය ගැදුවා. මගේ දැනුවත්කම හරිනම්. ඉතින් අද 94 දෙනෙක් ඒ වගේම ගිය සතියේ 98 දෙනෙක් කොරියාවට පැමිණියා. ඉතින් මේ හැමෝටම මම සුබපතනවා. සමහරක් විට අලුතෙන්ම කොරියාවට ආවායත් අපේ සජීවී විකාශය නරඹනවා ඇති. ඉතින් ඔබට සුබපතනවා කොරියානු ජීවිතය හොඳින් ගත කරන්න කියලා. හොඳින් ගත කරනවා කියන්නේ විනෝදයෙන් ගත කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. නිදුක් නිරෝගී වේව ගත කරනවා කියන එක ආරක්ෂාකාරීව ගත කරනවා කියන එක. ඒ වගේම ඔබ හම්බ කරන මුදල් ඔබ හොඳින් ආයෝජනය කරලා එහෙම නැත්නම් ඔබ හොඳින් ඉතුරු කරගෙන ඔබේ පවුලේ දියුණුව වෙනුවෙන් ගත කරනවා කියන එක තමයි ඔබ හොඳින් කොරියානු ජීවිතය ගත කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒක අපි MSC කවදාත් ශක්තියක් වෙනවා ඔබට ඔබගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්නට. ඉතින් මේ මට කෝල් කරන අය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුණා. ආව ගමන්ම කොරියාවට අලුත් අයත් එහෙමයි, චේයිප් දුක් එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි පාර ආවායත් එහෙමයි කතා කරනවා ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. මම අදාළ අයට වෙන වෙනම ක්ලාස් වෙන් කරලා කියනවා ඕගලන් මේ ක්ලාස් එකට එන්න මේ ක්ලාස් එකට එන්න කියලා. ඒ කියන්නේ තියෙන වීසා කාලය අනුව. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ශබ්ද ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? මම හිතන්නේ එයාගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හොඳයි. ඇත්තටම මේකෙදි දැන් අපි දැනගන්න ඕනි අපිට ගැළපෙන පන්තිය හොයාගෙන කරන්න නේද? අපි කරන්න ඕනි KIIP-ද එහෙමත් නැත්නම් ටොපික්ද කියන එක අපි තෝරාගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම දෙවනි වර කොරියාවට ආව කෙනෙක් නම් ඔබ දෙවනි වර කොරියාවට ආව කෙනෙක් නම් සැලකිලිමත් වෙන්න ටොපික් කරන්න ඕනේ. ටොපික් කරන්න. ඒ කියන්නේ මම එහෙම කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දෙවනි පාර ආවායට ලකුණු 52ක් වගේ ප්‍රමාණයකින් ඊසමන් ගන්න පුළුවන්. එකමක බැරි නේද දෙවනි පාර ආවාය. චේට්ලුක් කරපු අය. ඉතින් ලකුණු 52 කරගන්න ගොඩක් වෙලාවට ලකුණු පහක් තව එකතු කරගත්තත් ඇති වයස අර මම මේවා බැලුවාට පස්සේ. ඉතින් ඒ නිසා ටොපික් කරක් ඇති. එතකොට හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ටොපික් එකයි KIIP එක අතර වෙනස ගැන කතා කරද්දී ටොපික් එකේදී ඔගලන්ට සහතිකය ලැබෙන සහතිකය අවුරුදු දෙකකින් මොනවාද වෙන්නේ? expire වෙලා යනවා. අවුරුදු දෙකකින් expire වෙලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා topic කරනවට වඩා වඩාත් හොඳයි KIIT එක කරන එක. නමුත් මේ දීවර සහෝදරයෝ ඉන්නවා නේද? දීවර අංශයේ වැඩ කරන අය. ඒ අයට සමෙතම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කළා කියලා ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අර පැය 100 සම්පූර්ණ කරන්නේ. දැන් අපි කියමු තුන් ලෙවල් එකට තේරෙනවා, හතර ලෙවල් එකට තේරෙනවා කියලා. එවැනි අවස්ථාවක පැය 100 සම්පූර්ණ කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැති නිසා ඒගොල්ලන් ටොපික් කරනවා නම් හොඳයි. ඉතින් ටොපික් කරලා අර අවුරුදු දෙක කල යන කලින් වීසා එක ඇප්ලයි කරලා කරන්න. දැන් ඒක එහෙම කරන එක හොඳයි. සවෙතොන් අප් එක එක්ස්පයර් වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. තව එක හොප් එක එක්ස්පයර් වෙන්නේ නැහැ. හොප් එක එක එක්ස්පයර් වෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. ඉතින් අලුතෙන් ආව සහෝදරවරු ගොඩාක් මේ විභාග දෙක ගැන වෙනස මගෙන් අහනවා. දන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ හැම දිනාටම මම කියන්නේ දැනුවත් වෙන්න ඕගොල්ලෝ. දැනුවත් වීම තුලින් ගොඩක් දේවල් ඕගලන්ට ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නිවැරදිව මගෙන් අහනවා සමහරක් අය ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකකින් පුළුවන් ද ඊසලන් ගන්න කියලා. ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකකින් ඊසලන් ගන්න පුළුවන් නම් මමත් ගන්නවා. හරිද? තිරයිගේ ලයිසන් එකකින් V7 ගන්න බෑ. ඉතින් මම දන්නේ ඇයි කියලා එහෙම අහන්නේ. ඩ්‍රයිවිං කවුඩ් කාගේ හරි බොරුවකට අහු වෙලාද නැත්නම් කාගේ කවුරු හරි විහිළුවක් කළාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකේ V7 ගන්න බෑ. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඔයගලන් ලයිසන් එකක් ගන්න ඕනි කියලා කියන්නේ ඔය චගයොක්සින් කියන එක, ඔය චගයොක්සින් කියන එක ගන්න ඕනි. දැන් ඔය චිකිසා චගයොක්සින් එකක් වගේ එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔන්සු ඔන්දොල් කියන නිසා 자격증 කියලා එකක් තියෙනවා ඔය මොනවද වෙල්ඩින් කරන අයට ඔන්සු ඔන්දොල් චිකන් කියන නිසා 자격증 කියන එක ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්‍රම තියෙනවා. ඊළඟට <coughs> පුරිසන අයට ඒගොල්ලන්ටත් අවස්ථාව තියෙනවා විශේෂයෙන් පුරිසන අයට මොනවද කීරියම් කොම්සන් වගේ එකක් පෙන්නලා 자격증 එකක් නැති වුණත් ලකුණු 10ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි. <coughs> Ah, <coughs> මම හිතලා ගොඩක් දේවල් මම කතා කරා මට ah, පොඩි කැස්සකුත් ආවා. Thank you. <coughs> ඔය ළමයි ලොකු කැස්සක් ආවනේ. හොඳයි. අපි කතා කරගෙන හිටියේ KIIP එක සහ ටොපික් එක ගැන. KIIP එක ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න කරනවා නම් හොඳයි වීසා කාලේ දීර්ඝ අය දෙවනි පාර ඇවිල්ලා ආවකමන් පටන් ගන්න හොඳම දේ KIIP එක පැයසේ සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් නම් සමාවෙන්න ඕනේ දිගටම කැස්සක් කරනවා මම හිතන්නේ සීතල නිසා වෙන්න ඇති කොහොම හරි ඉතාමත් දරුණු ලෙස සීතලයි හැමෝම ප්‍රවේශම් වෙන්න අද උල්සාන් ඍණ 3යි මම හිතනවා ඔයගලගේ පැති මීට වඩා ඇත්තේ මොකද උල්සාන එච්චරම සීතල පැත්තක් නෙමෙයි සීතල පැත්තක් නෙමෙයි නමුත් උල්සාන ත්‍රිණ තුනයි කියන්නේ ඔයගලන් ඉන්න පැති සෝල් පැත්ත එහෙම ගොඩාක් සීතල ඇති ප්‍රවේශම් වෙන්න හැමදෙනාම හිමේ දැඟලුවා නැටුවා වගේ නෙමෙයි ඉතින් තව තව දේවල් පස්සේ ප්‍රතිඵල බලන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් හොඳයි KIP කරනවා නම් හොඳයි කියන එක තමයි මම කලින් කිව්වේ ටොපික් වලටත් වඩා. ආව ගමම කට්ටිය. කොරියාවට දෙවරි පාර ආව ගමම කට්ටිය. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි පාර ආව ගමම අය වුණත් කළා තියාගන්න එකේ වැරදක් නැහැ. දෙවරි පාර ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට වීසා ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට මල්ලිලා අලුතෙන් ආව කට්ටිය දුවල පුතාලා වෙන්න පුළුවන් මගේ නම් නේද මල්ලිලා කියලා කියමු ටිකක් වයසයිනේ ඇයි මල්ල කියන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන් නේද? ගොඩක් පොඩි අය නෙන්නේ. හොඳයි. ඕගොල්ලන් ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ හැම දෙයකින්ම මොනවාද අර කලින් කියපු වොයිස් ෆිෂින් වලින් උත් ඒ විතරක්ම නෙමෙයි ඕගලන්ට විභාගය තෝරගන්න මොන විභාගෙත් අපි කරන්න ඕනි කියන එක තෝරාගැනීමේදී ප්‍රවේශම් විය යුතුමයි අපිට ගැළපෙන විභාගය තෝරගන්නට හොඳයි. එහෙමනම් අපි අද මීළඟට පොඩි විශේෂ අවස්ථාවක් plan කරා. මට කියනවා එක්කෙනෙක් බුද්ධික තරංග බුද්ධික කියනවා <clears throat> අලුතෙන් එන අයට කියන්න මෙහි අය මෙහි ඔය ලංකාවේ අය හිතාගෙන ඉන්න ලක්ෂ 10යි පඩි ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් ඇත්තටම ලක්ෂ 10යි පඩියක් ගන්න බෑ කොරියාව. ඉතින් ලක්ෂ 10ක් හොයාගන්නේ කොච්චර අමාරුවෙන්ද නේද මිනිස්සු. ඉතින් මේ ලක්ෂ 10ක පඩියක් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කොරියාවේ. ඒ නිසා ඒක ඉතින් අවබෝධ කරගන්න ඕගොල්ලෝ ලක්ෂ 10ක් කියලා කියන්නේ මොනවද කියන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. මොන ලක්ෂ 10ක්ද දන්නේ නැහැ නේද? රුපියල් ලක්ෂ 10ක් නෙමෙයි නේද? මොන ලක්ෂ 10ක් වෙන්නේ නැති. කොහොම හරි කමන්නේ ලක්ෂ 10ක පරිණාම ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මෙහි. ඒකත් දැනගෙන ඉන්න කෙනෙක් කියපු නිසායි කිව්වේ අපි මීළඟට සුවිශේෂී අවස්ථාවක් කියලා මම කිව්වේ. දැන් අපි KIP පන්ති කරනවා MHC එකේ නේද? AIP level test එකට පන්තියක් කරනවා. ඉතින් මොකද්ද මේ level test එක? මොකද්ද මේ පන්තිය කියන එක ගැන අලුත් අයට අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් මට කෝල් කරලා අහනවා. ඒගොල්ලන්ට කියලා මට ඉවරෙකුත් නැහැ. මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් level test එකට class එකක් කරනවා කියලා අපි කරන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ගේ තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණයට මම උගන්වනවා ඒ සිලබස් එක සම්පූර්ණයෙන්. ඉතින් අපි මාස පහක් තමයි මෙච්චර දවසක් කළේ. ඉතින් ඉදිරියේදීත් අපි අ, ඒක චුට්ටක් කාලය අඩු කරලා කරන්නත් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඊළඟ පන්තිය. නමුත් මේ දැනට යන පන්තියත් අපි කරලා තියෙන්නේ මාස පහක කාලෙක තමයි සිලබස් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ওই පන්තියේ ওই මාස පහ අපි KIIP එකට අදාළව, ඒ කියන්නේ KIIP තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණයට ඔයගලන්ට එනවනේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. ওই ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ දේවල් මේකේ සාකච්ඡා කරනවා. මේක සාකච්ඡා කරලා ඉවර වෙලා අපි මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ විභාගෙට ඔයගලන්ට මුහුණ දෙන්නට කියනවා. ඊට පස්සේ විභාගෙන් දැන් ඔයගොල්ලෝ නිකම්ම ඉගෙන ගන්නේ නැතුව නිකම්ම ගිහිල්ලා විභාගෙ ලිව්වොත් පාස් වෙන ලෙවල් එක නෙමෙයි ඉගෙනගෙන ගියාම ලෙවල් එක පාස් වෙනවා. ඉතින් ඉගෙන ගන්නවා මම උගන්වනවා ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. දැන් උගන්වනවා ඉගෙන ගන්නවා කියන එක අතරේ මේ මෙහෙමත් එකක් තියෙනවානේ. දැන් මට උගන්වන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්නවා කියන එක නිකන් අර බණ අහනවට වඩා වෙනස් දෙයක් නේ ළමයි නේද? බණ අහනවට වඩා වෙනස්. දැන් අපි බණ කියන ඒවා මෙහි මේ කණින් අහලා අර කණින් පිට කරනවා. එහෙමද? බණත් එහෙම අහලා හරියන්නේ නැහැ ළමයි. බණත් ඉතින් අවශ්‍ය දේවල් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් බණ වගේ තමයි මේකේ ඕගොල්ලෝ මම උගන්වන දේවල් හරියට මතක තියාගන්න ඕනේ මම මාර්ගය ඔයගලන්ට පෙන්නනවා නම් ඒ මාර්ගය ඔයගලන් යන්න ඕනේ මම කිව්වොත් දවසකට මෙච්චරක් පාඩම් කරන්න ඕනේ දවසකට මේවා මේ මේ දේවල් කරන්න ඕනේ ළමයි කුසල් ශියම් එකට මේ ටික ඔක්කොම බලා ගන්න ඕනේ කියලා කිව්වම ඔයගලන් මොකද කරන්න ඕනේ ඒ ටික අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න ඕනේ ඒ ටික බලාගන්නේ නැතුව විභාගෙ ලිව්වොත් පාස් වෙන්නේ නැහැ මොකද මට පාස් කරලා දෙන්න බැහැනේ නේද? සැලුම් වීරසිංහ ඔයා ඔය hina වෙනවා වගේම තමයි විභාග පාස් කරලා දෙන්න බෑ. විභාගේ පාස් වෙන විදිහ කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට විභාගේ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට විභාග පාස් වෙච්ච අපේ සහෝදරයෙක් ඉන්නවා ඕතන්ගෙට පාස් වෙච්ච. ඉතින් මට හරිම ආඩම්බරයි දරුවා ගැන මේ එයා මම ලයිව් පොඩක් සම්බන්ධ කරගන්න හිතුවා ඔයගලන්ට මොටිවේෂන් එකක් වෙයි කියලා. අභිප්‍රේරණයක් වෙයි කියලා. මොකද ඒ දරුවා මගේ දැන් පන්තියේ හිටපු ළමයින්ගෙන් හා පස්වෙනි තංගෙට පාස් වෙලා තියෙනවානේ පස්වෙනි ලෙවල් එකට පාස් වෙලා තියෙනවානේ පස්වෙනි ලෙවල් එක කියන්නේ ලකුණු 80ට වඩා ගන්න ඕනේ 80ට වඩා ගන්න ඕනේ ඉතින් 80ට වඩා අරගෙන පාස් වෙලා තියෙනවා සමත් වෙලා තියෙනවා ඉතින් එයාව මම සම්බන්ධ කරගත්තා ලයිව් කොහොමද ඔයා මේක කරේ කියලා ඔගොල්ලොත් එක බෙදා ගන්න. ඉතින් මම අනිත් අයටත් ඉගැන්නුවේ මමනේ හැබැයි ඒ පන්තියේම අර ළමයා විතරක් අතෙන්ට යන්න අනිත් අය 4 3 9 තියෙන හේතුව මොකක්ද? දෙකේ නැවතුනේ නෑ අපේ ළමයි ගොඩක් බහුතරය අපි තුන්වෙනි ලෙවල් එක සහ හතරවෙනි ලෙවල් එකේ නැවතිලා තිබ්බ ගොඩක් අය හතරවෙනි ලෙවල් එකේ හිටියා ලියපු ලියපු අය විභාගෙ ඊළඟට පස්වෙනි ලෙවල් එකේ එක්කෙනයි මට කියන්න ඉන්නේ ඉතින් ඒ දරුවා මම සම්බන්ධ කරගන්න හිතුවා කොහොමද ඔයා පාස් වෙන්නේ කියලා අනිත් අයටත් මේ විදිහට කරන්නට කියන්න කවුද මේ එයා ඉන්නවද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු දැන් පොඩ්ඩක් සම්බන්ධ කරගමු නේද? Thank you. Hello. Uh, hello. Uh, හා ඉෂාන් නේද සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ? ඉෂාන් ඇහෙනවද? ආව් ඉෂාන්. ඉෂාන් අපේ MSc සජීවී විකාශයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. මම ඔයා ගැන පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරා. ඕතන්ගෙට පාස් වෙච්ච ළමෙක් කියලා. ඉතින් දැන් අද පොඩක් මේ අපේ ඉෂාන් ඉන්නේ ලංකාවේ. ඉතින් ඒ නිසා පොඩක් සද්දේ එහෙම ඔයගලන්ට ටිකක් ඈතින් ඇහෙනවා වෙන්න පුළුවන් සජීවී විකාශයේදී ඉෂාන් ඔයා පොඩක් හයියෙන් කතා කරන්න. ඒක පැහැදිලි නැති වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ කටහඬ ඔයා ලංකාවේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම ප්ලෑන් කරේ ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්න මම ලංකාවේ කියලා දැනුවත් වුණේ පස්සේ. ඉතින් කොහොම හරි ඉෂාන් දැන් පස්සෙන් ලෙවල් එකට පාස් වෙලා තියෙනවා. අපේ අනිත් සහෝදර සහෝදරියන්ට කියන්න ඔබ මේ කොහොමද මේ පාස් වෙන්න මොන වගේ ක්‍රමද පාවිච්චි කරේ? තව තුන් හම්බෙකට ඔයා පාඩම් කරද්දී කොහොමද කරේ කියලා. මම ඉතින් ගොඩක්ම මේ මිස් කියන සිස්ටම් එක තමයි ඉතින් ෆලෝ කරේ ගොඩක් මේ ඊට අමතරව මිස් මේ මම ගොඩාම ටාගට් කරේ ඉතින් අර මේ වචන පැත්ත තමයි මුලදීම. ඉතින් මිස් මිස් කියලා තිබුණා නේද අපිට ඉතින් දවසක වචන 10ක් එහෙම අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරන්න එහෙම කියලා ඊට පස්සේ මම කරේ නිස මේ පොඩි චූටි අර සාක්කුවේ දාගෙන පුළුවන් නෝට්බුක් එකක් ගත්තා මේ ඒකේ වචන ලියන්න. ඔව්. ඊට පස්සේ මම මම කරේ ඒකේ මම මිස් කියන වචන මිස්ගේ වචනත් ලියනවා ඊට අමතරව මොනවා හරි මට කම්පැනි ඇතුලේදී ડોකියුමන්ට් මොනවා හරි කියවන්න සෙට් නොතින් අලුත් වචන එහෙම තිබුණොත් ඒක ලියාගෙන ගිහිල්ලා මම වැඩ කරන වෙලාවෙත් මම බැලුවා මිස් ඒ මුල මුල මම උදේ උදේ පාන්දර නැවිලා සාමාන්‍යයෙන් දවස් කීපයක්ම පාඩම් කරා. මට අර නිදිමතත් එක මට හිතුනේ ඒක පොඩ්ඩක් අමාරු ඊට පස්සේ මම වැඩ කරන ගමන් වචන මතක් කරන ගමන් තමයි පාඩම් කරේ ගොඩක්. ඊට අමතරව ඉතින් එහෙම වචන පාඩම් කරගෙන යනකොට තේරෙනවා මේ වචන විතරකුත් මදි ග්‍රැම නැතුව කතා කරන්න එහෙම අමාරුයි මේ ගොඩක් දේවල් තේරුම් ගන්නත් අමාරුයි කොහොම ඊට පස්සේ දවසර වචන 10යි ග්‍රැම තව දෙක දෙකක් හෝ තුනක් අඩුම මේ ප්‍රැක්ටිස් කරා මේ වැඩ කරනක මම තමයි හැමදේම කරේ වැඩ කරන අතරේ මට ඉතින් ලැබෙන හැම වෙලාවම වගේ මම ඒ පොත දිගහැරලා වල්ම සාක්කු දාගෙන ගිහිල්ලා එහෙම තමයි ගොඩක්ම මේ පාඩම් කරේ ඊට අමතරව ඉතින් වැඩ ඇරිලා ඇවිල්ලත් මම වොෂ් දාන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඈත් ගියා බෙන් කරන මොකද වොෂ් එක දාපු ගමන් නිදිමත එන නිසා මේ ඒක තම තව පැයක් එක හමාරක් මං වෙන් කරල අනිවාරෙන් ඒ වැඩේ කරා දිගටම මට මාස තුනක් වගේ තමා මේ සෙට් උනේ කියන්නේ මේ විභාගෙට මං ඉස්ගේ ක්ලාස් එකේදී මැදදී ජොයින් උනේ එහෙම තමා ගොඩම අයිරමතර මිසාර මේ අපි නයිට් ෂිෆ්ට් එකේම කරන්නේ කරනකොට මේ YouTube එකේ කොරියන් නිවුස් දාගෙන යනවා මට තේරෙන්නේ නැහැ කියන දේවල් ඒවත් මං ඉතින් අහලා අහගෙන ඉන්නවා ඒ මං ටාගට් කරන්නේ එතනින් මේ මම පාඩම් කරපු එක වචනයක් හරි එතනින් ඇහෙනවද කියලා බලන්න. කොහොමද ප්‍රොනන්සියේෂන් ඒ ඒව කොහොමද වෙන්නේ කියලා එතනින් තමයි මම ගොඩක් තේරුම් ගත්තේ මේ අර අපි අපි කතා කරනවා වගේ නේ කොරියන් ඇක්සන්ට් එක එනකොට අර ඒක තේරෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. <coughs> ඇත්තට මිතාන ප්‍රතිමා කාරණාවක් උන් කිව්වේ මේ මම නොතේරුණා කොරියන් නිවස් අහනවා කියන එක. මම ඔයගලන්ට හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි පන්ති වලදී ළමයි මේ ඩ්‍රාමා බලනවට වඩා ඩ්‍රාමා ඉන්ට්‍රස්ට් තමයි අපිට. නමුත් කොරියන් ඉගෙන ගන්න පොඩි නිවුස් බලන එක හොඳයි නිවුස් අහන එක හොඳයි කියලා මම ඔයගලන්ට හැමතිස්සෙම කියනවා මොකද අර ටියුෂන් මාල් කියන එකත් එක ගොඩක් වෙලාවට අපිට නිවුස් වලදී ඇහෙනවා දැන් ඔය කියන එක. හොඳයි. එතකොට පුතා දැන් ඔයා කොහොමද කුසල් ෂෝම් එකද සූදානම් වුනේ විශේෂ සූදානම් වීමක් තිබුණාද නැත්නම් කොහොමද ඔයා ඒක කරේ? ඔව් ඒකත් මිස් අපිට නිතරම වගේ කියනවා ක්ලාස් එකේදී මේ අනිවාර්යෙන් දවසර මෙච්චරක් කියවන්න ඔයා try කරන්න ඕන කොහොම හරි කරලා ඒ කියවන්න කියලා දැන් මම කරෙත් අපේ කියන්නේ සජන්නින් ගේනවා නිවස් පේපර්ස් එහෙම ගෙනල්ලා එයා බලනවා මම කරන්නේ මේ නිවස් පේපර්ස් ඉතින් දැන් කාමරේ කරන්න අමාරුයි අපි දෙන්න දෙන්න ඉන්න නිසා එළියට යනවා වැඩට යන්න කලින් ගක් කියනවා අනිවාර්යෙන් වැඩ ඕෆ් වෙලා ඇවිල්ලා ආය අනිවාර්යෙන් ලොකු ඡේදයක් කියනවා කියව ගන්න අමාරුයි ඒත් ඉතින් කොහොම කොහමරි කියවුවට පස්සේ පස්සේ පව් වෙන තේරෙනවා මේ අකුරෙන් අකුර ගලප ගලප මුලදී කියපු එක ඉක්මන් ඉක්මනට කියවන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා තේරෙනවා පහුවෙත් ඊළඟට අර නිවස් නිවුස් අහනකින් තමයි ගොඩම කොරියන් අපි දන්න වචන උනත් නොදන්න නොදන්න වචනයක් ඉදිරිය තමයි ඇහෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොරියන් අය කියද්දී. එතකොට අර ඒ දෙකෙන් තමයි ගොඩම කුසුල් සියොම් එකට අපි ඒ ඡේද කියවන එකයි එයාලා අහන ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්නේ එයාලා අහන්නේ මොනවද කියන එක ඒක පොඩ්ඩක් අර ඔළුවට යන විදියට හදාගත්තේ ඒ විදියට තමයි. හොඳයි. මම හිතනවා දැන් ඔයා ලංකාවට ගිහිල්ලා ඇත්තේ මේ දැන් ඔයා E7 එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නේද? ළඟදීම. ඔව්. ඔව් මිස් ලබන වෘත්ති විතර තමයි. ආවන උත්තේ ඔයාලා දැන් වගදීම ගන්න පුළුවන් මේ මං හිතන්නේ ඉසවෙනවට ලකුණු ටික ඔක්කොම ඇති තාතා ඕතන්ගේට පාස් වෙනවා කියන්නේ දැන් ඕතන්ගේ ඔයා රෙජිස්ටර් වෙලා කරන්න ගත්තද නැත්නම් කොහොමද ලබන අවුරුද්දේද කරන්නේ නෑ මිස් තාම අපිට රෙජිස්ටර් මේ කජොන් සින්චොන් එක තාම දාලා නෑ මේ මම හිතන්නේ ලබන මාසෙ විතර වෙයි. ආ කරන් පටන් ගන්න එක තාමනේ. හොඳයි. ඒ විදිහට මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ දැන් පස්වෙනි පස්වෙනි ලෙවල් එකට පාස් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන් ඒක සම්පූර්ණ කරලා තියාගන්න එක වටිනවා මොකද ඕගලන්ට ලකුණු වැඩිපුර එක්ස්ට්‍රා ලකුණු පහක් විතර හම්බ වෙන නිසා. හොඳයි ඉෂාන් බොහොම ස්තුතියි ලංකාවට ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවේ මේ විදිහට සම්බන්ධ වුණාට ඔයාගේ කාලයෙන් වටිනා කාලයෙන් පොඩි වෙලාවක් අපිත් එක්කලා එකතු කරගත්තන විශේෂයෙන්ම අපේ සහෝදර සහෝදරයන්ට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඕනට ඔවුන්ගේ විභාගවලට සූදානම් වෙද්දී ඔබ කියපු ඉතා වටිනා කාරණා ටික. හොඳයි එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි ෂාන්. හරි මිස් thank you. හොඳයි මම හිතනවා ඔහු කියපු දේවල් ඔයගලන්ට මේ ඔයගලන්ගේ ජීවිතේටත් වටින වටින්න ඇති කියලා විභාගේ කියන්නේ තියරි ටිකමත් නෙමෙයි අපිට අපි කරන්න ඕනි ටිකක් තියෙනවානේ එහෙනම් අපි සිදු කළ යුතු ටිකක් තියෙනවා අපෙන් විය යුතු දෙයක් තියෙනවා මේකට නේ දැන් අර ඔහු කිව්වා මම අමාරුවෙන් අමාරුවෙන් හරි කියෙව්වා කියලා මම ඉගෙනගත්ත වචන මට ඇහුණාද කියලා මම නිවුස් වල අහලා බැලුවයි කියලා කියනවා. ඇත්තටම ඒක වටිනා දෙයක්. මම ඔයගලන්ට හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ඔයගලන්ට කොටලා පුවන්න බෑ. භාෂාවට ඔයගොල්ලෝ කුරු වෙන්න ඕනි. ඒ භාෂාව ඔයගලගේ කරගන්න ඕනි. ඔයගලගේ නොකරන තාක්කල් ඒ භාෂාව ඈත් වෙනවා ඔයගලන්ගේ. දවසකට වචන 10ක් අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරන්න කියලා මම හැම පන්තියකදීම ඔයගලන්ට කියනවා. හැම පන්තියකම ළමයින්ට කියනවා. ඒ වගේම තමයි මම විශේෂයෙන්ම කියනවා ඔයගලන්ට පොඩි පටන් ගත්තේ ගොඩක් වෙලාට පොඩි නෝට්බුක් එකක් තියාගන්න වචන ලියන්න කියලා ඉෂාන් ඒ විදිහටම කළා තියෙනවා නෝට්බුක් එකක වචන ලියාගන්න මම උගන්වනකොට කියලා දෙන වචන විතරක්ම නෙමෙයි ඔයගලන්ට අපි වෙබ් එකේ දාලා තියෙන වචන අදාළ වචන කියයි පිළිකර අදාළ වචන ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් කොරියන් කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී ඉගෙන ගන්න වචනයක් ඉන්න පුළුවන්. ඔක ලියලා පාඩම් කරගන්න දවසට මම මගේ නොලෙජ් එකට අද වචන පහක් දාගත්ත 10ක් දාගත්ත කියන එක ඉතාමත් හොඳ දෙයක් වෙයි ඔයගලන්ට. ඔයගලන්ට බලන්න දවස් පහකට දවසකට වචන 10 ගන්න දවස් පහක් පාඩම් කරොත් වචන 50ක් නේ දවස් 70ක් ගියොත් වචන 70ක්. ওই විදිහට ඔයගලන් ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා. අපි ඉස්සර ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නෙත් ওই වගේ. ඉතින් කොරියානු භාෂාව ඔයගලන්ට වෙනස් අලුත් භාෂාවක් වුණත් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට කරන්න ගන්න ඔයගලගේ vocabulary එක නැත්නම් වාක්මාලාව බ්‍රෝඩ් වෙනවා ඔයගලන්ට හිතා ගන්න බැරි විදිහට වැඩි වෙයි ඒක වැඩි වෙලා ඔයගලන්ට හොඳින් කතා බහ කරන්නට හැකියාවක් ලැබෙයි කොරියානු භාෂාවෙන්. ඉතින් කතා කරන එක විතරක්ම නෙමෙයිනේ අපිට ඕනේ විභාග පාස් කරගන්නනේ. විභාග පාස් කරගන්න එක වුණත් අර භාෂාවට පුරු වීම තුලින් ඔයාලට ලොකු තැනකට යන්න පුළුවන්. විශේෂම කුසල් ශියම් එකේදී භාෂාව හුරු වෙන එක දැන් අර කිව්වනේ පත්තර කියවුවා කියලා. පත්තරයක තියෙන වචන ටිකක් වාක්‍යයක් ඡේදයක් කියවන්න පුළුවන් නම් ඒ පුද්ගලයාට අනිවාර්යයෙන්ම කුසල් ශ්‍රියෝම්නිකේදී යන අර දෙන පුංචි ඡේදෙ කොහොමත් ඇස් දෙක පියාගෙන උනත් කියවන්නට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් භාෂාව අපි හදාරන්නට අවශ්‍ය ක්‍රම මොනවද කියන එක දැනගන්න ඕනේ. ඒකට අපි මූලිකත්වය දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම කියන ඕගොල්ලෝ මාස 3කට පන්තියට එනවා නම් විශේෂයෙන් ටොපික් ළමයින්ට මාස 3 මේකේ ට්‍රේනින් එකක් කරගන්න. මේකම කරන්න මාස 3. ඔයගලන්ට වෙන වැඩක් නැහැ මේ මාස 3 තනිකරම ටොපික් එකේම ජීවත් වෙන්න. ඊළඟට KIP මාස පහ කරනවා මේ මාස පහම ඒකට වෙන් කරලා තියන වෙන දේවල් කරන්න යන්න මට නම් කරන්න වැඩ කොහොම තරම් තියෙනවා ඔයගලන්ට මේ ඒකට ඔයගලන්ට හිම වැඩ නැති නිසා ඔයගල තනිකරම අරකිම ඉන්න ඒ ඒකෙම ඉතියොත් ඔයගලන්ට ඒ ප්‍රතිඵලය හොඳින්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉෂාන් කිව්වා වගේ මම හැම දකින දකින දේම කියුවා කියලා කිව්වා මම ඔයගලන්ට කියනනේ අමාරුවෙන් අකුරු ගැට ගහගෙන ගැට ගහගෙන කියවන්න. පස්සේ ඔක හුරු වෙනවා. දවස ගානේ කියවනකොට ඔක හුරු වෙනවා. ඉතින් එහෙම කළත් බැරිම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ භාෂා හැකියාවම අඩු කෙනෙක් උපතින්ම නමුත් බොහෝ දුරකට බොහෝ දුරට වැඩි ප්‍රතිශතයකට එහෙම වෙන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට භාෂා හැකියාව තියෙනවා ගොඩක් අයට. හොඳයි. දැන් අපි මම හිතනවා ආදට සූදානම් කරගත්තු බොහෝ දේවල් කතා බහ කරා. කවුද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කියලා මම චුට්ටක් බලන්නම් ලයිව් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය දැනට අඩු වෙලා තියෙනවා සුදේශ් ජයරත්න බුද්ධික තරංග මොනවද? කස්තුරි එරන්ද. කවුද මේ? පවිච්ච මදුශංක අශේන් කියලා කෙනෙක් කතා කරලා තියෙනවා ජීවන්ත පතිරණ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මිහිර ඉන්ද්‍රජිත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ප්‍රසන්න සඳරුවා හොඳයි ඔයගොල්ලන් ඔක්කොම ලයිව් එක බලාගෙන ඉන්න අයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ MHC ලයිව් එක බැලුවට අද මම හිතනවා විශේෂ කාරණා රාශියක් මම කතා කරා ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදාගත යුතු කාරණා රාශියක් කතා කරා අර වොයිස් ෆිෂින් කතන්දරේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා ආරක්ෂා වෙන්නේ කොහොමද කොරියාවේ කියන එක ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගන්නට සංක ජයලත් අපිත් එක්කලා එකතුලා ඉනවා ජනක කුමාර මොනවද කියන්න ඕනි කියලා අහන්නේ මොනවද මට කලින් ගොඩක් කමෙන්ට්ස් කියවන්නට බැරි වුණා මොකද මුල් ටිකේම මම පොඩ්ඩක් අපි මේ කතා කරන එකට ફોකස් කරලා හිටපු නිසා මිස් යාළුවෙක් අද වීන්චි ගහන්න ගියා. එයාට කියලා වීන්චි ගහන්න බෑ කියලා. මේ අවුරුද්දේ කෝටා එක ඉවරයි ළමයින්ට දෙන්න. දාන්නේ කියලා. එහෙම කෝටා එකක් දෙනවද? ක්‍රියේටර් කෝටා එකක් ගැන මම දන්නේ නැහැ. වීන්චි කෝටා එකේ එහෙම සමහරක් විට ඒගොල්ලෝ එහෙම කළා තියෙන්නේ මේ එවන්න පහසුවට වෙන්න ඇති. කට්ටිය එකට එවන්න තියෙන පහසුවට එහෙම එකක් හදලා ඇති. ක්‍රියේටර් වලටත් එහෙම කරන එක පිළිවෙලක් තියෙන නිසා එහෙම ක්‍රමයක් ඇති. ඔව් චමින්ද මුණසිංහ අපිත් ඉන්නවා කියලා කියනවා. බොහොම ස්තුතියි දිමුතු පතිරණ හැමදාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මල්ලි කෙනේ. ඒ දවස්වල අපි YouTube එක පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳන් මම හිතන්නේ දිමුතු අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා මට මතකයි. සංජය සමරකෝන් මගේ පන්තියේ හිටපු ළමේ සුරංග සංජීත සංජය මං හිතන්නේ අපේ KIP ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා. මලිත් තුෂාන් අලුතෙන් දැනට සාකච්ඡා එකතු වෙමින් ඉන්න සුරේෂ් වසන්ත එකම තැන දීවර එකම තැන දීවර ඉන්නේ අවුරුදු 6ක් වෙනවා E7 එකක් ගහගන්න කොහොමද එකම තැන අවුරුදු 6ක් නම් දීවර ඔයාට E7 ගහගන්න පුළුවන් සුරේෂ් වසන්ත මට වෙනම කතා කරන්න සුරේෂ් වෙන මගේ ෆෝන් නම්බර් එක දන්නවා ඇති page එකේ තියෙනවා සුරේෂ් ඔයා කතා කරන්නකෝ ඊසරන් දීවර කෙනා කසුන් good work miss thank you very much කසුන් අශාන් ශානක heart එකක් ඉවරලා දෙනවා thank you රොෂාන් මහකුමාර බොහොම ස්තුතියි මම අපේ MSC live එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවට ඔයාලට ඔව් නිෂාදි ප්‍රියන්ති good work thank you නිෂාදි සම්බන්ධ වෙලා හිටියට අපිත් එක්කලා බුද්ධික ප්‍රසන්න thank you very much සාර්ථක වෙලා තියෙනවා මම හිතර ඔයගලන් ගොඩක් වැදගත් කාරණා දැනගන්න ඇති කියලා අශාන් ශානකත් ඔයගලන් හැමෝම විශේෂයෙන්ම මේ voice phishing ගැන විතරක්ම නෙමෙයි KIIP එක ගැන දැන් අද අපේ ආව 94 දෙනා මල්ලිලා 94 දෙනෙක් අද මම හිතනවා බැස්සා මෙහෙට ගොඩ බැස්සා. ඒගොල්ලන් දැන් මට එතන හිටපු කීප දෙනෙක් කතා කරා මොකද මගේ මේක උපකාර ලබාගත කීප දෙනෙක් එතනට ආව නිසා ඉෂාන් මధుරංග ඇත්තටම අපිට බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. මම එක්සෑම් කරන පාලම කොරියන් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක් කොරියාවට ගත්තා. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කරලා. ඒක ඇත්ත. ඉෂාන් very good. Uh, අපිට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඉෂාන් ඒක ඇත්ත. එක්සෑම් කරන කාලෙදී ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් එකක් ගත්තලු. ඔව් බැරි නැහැ. මොකද එකම ලැන්ග්වේජ් එක මේ යූස් කරන්නේ. මට සමහරක් ළමයි කියනවා චිගිචා එකයි KIP එක එකට කරන්න බෑ මිස් එහෙම කියලා. නෑ කරන්න පුළුවන්. ඇයි? චිකිත්සාවකින් කරන්නේ අපි වෙනම තියරි ටිකක් පාඩම් කරගන්න එක අතනින් අපි ලැන්ග්වේජ් එක ඉගෙන ගන්නවා. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනකො අපි අපි කැපකිරීමක් නොකරනවා කියන එක මිසක් නැත්තම් ඕගලන්ට ලැන්ග්වේජ් එක අතනින් ඉම්ප්‍රූව් වෙද්දී මේක චිකිත්සායක අවබෝධ කරගන්නට නිකම්ම පහසුවක් වෙනවා ඕගලන්ට. ඉතින් ඒක නිසා ඕගලන්ට කරන්න බැරි නැහැ. <clears throat> කවිත දිල්ෂාන් ලියනගේ අර ඇප් එක නම මොකක්ද මිස් අහගන්න බැරි වුණා. ඔව් සිටිසන් සිටිසන් citizen gonan කියන app එක citizen gonan මම ඒක ආයෙ දාන්නම් comment එකක් විදිහට මේක ඉංග්‍රීසියෙන් ගහුවොත් එහෙම citizen කියලා ඉන්නේ citizen gonan කියන app එක මේක ඔයගලන්ගේ play store එකේ ගහලා බලන්න මේක ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් මේ app එක ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න මම හිතනවා ඒක ඔයගලන්ට වටීවි කියලා. සිතුම් මිස් නිසාල පෙරේරා සිතුම් නිසාල එකම තැන අවුරුදු 8ක් ඉඳලා දැන් ලංකාවේ ඉන්න මිස් ආයෙත් එන්න පුළුවන් ද ඉදිරියට එකම තැන අවුරුදු 8ක් ඉඳලා ගිහිල්ලා තියෙන අවුරුදු 8 ඉඳලා ඒක පොඩ්ඩක් අහන්න ඕගොල්ලන් විදේශ සේවයකට ගිහිල්ලා ගැන අයිඩියා එකක් මට නැහැ ඔය අවුරුදු 8න් ගියේ ඇයි කියන එක මම දන්නේ 10 ඉන්න නැතු හොඳයි. හොඳයි. කවිදු දේශාන් ලියනගේ මදුෂාන් චමින්ද මුණසිංහ ඔයගලන්ට බොහොම ස්තුතියි. දැන් අපි මම හිතන ලයිව් එක අවසන් කරන්න ඕනි. දීවර හිටියා. උදීවර ඉඳලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ නේද? මට ඒ ගැන අයිඩියා එකක් නැහැ සිත්තුම්. ඔයා විදේශ සේවයකින් අහන්න ඔයාට දීවර ඉඳලා අවුරුදු 8න් ගියා නම් එන්න ක්‍රමයක් මම දැනුවත් නම් නැහැ. වෙන මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියනවාද කියලා ඔයා ලංකාවේ පොඩක් දැනුවත් වෙන්න ඉස්සරහට මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට C4 වගේ වීසා වලින් එන්න අවස්ථාව ලැබෙවි. C4 වගේ වීසා වලින් එන්න අවස්ථාව ලැබෙවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා ඒවට පොඩක් try කරන්න ඉස්සරහදී එන්න පුළුවන් වෙයි. හොඳයි වෙන මොනවාද දැනගන්න තියෙන්නේ කට්ටියට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න මම අර කලින් කිව්වා වගේ අලුතෙන් ආව ළමයි දැනට අපි ගිය සතිය 98 දෙනෙක් ආවා දැන් අද 94 දෙනෙක් ආවා ඔය අලුතෙන් ආවයි දැනුවත් වෙන්න කොරියාවේ නීති පද්ධතිය ගැන දැනුවත් වෙන්න ඒ වගේම කොරියාවේ දේශගුණේ කාලගුණේ දේශගුණේ ගැන දැනුවත් වෙන්න මේ ළඟදී පොඩි ප්‍රශ්නයකට පොලිසියට යන්න වුණා ළමයෙක්ගේ දෙයකට කතා කරන්න එතනදී මට ඉතාමත් කනගාටුදායකයි මෙච්චර සීතල කාලෙක ඒ ළමයා නිකම්ම නිකන් සෙරප්පු දෙකක් දාගෙන ට්‍රේනින් සෙන්ටර් එකෙන් දෙන කමිසේ අත්කොට කමිසේ ඇඳගෙන ඇවිල්ලා හිටියා මට මම ඇත්තටම මේ දැනුවත් කවත් පුද්ගලයෙක් එක්කත් මම කතා කරා ඇයි මිනිස්සු මෙහෙම අඳින්නේ කියන එක ගැන ඉතින් ඒගොල්ලන් ඒ ඒ කෙනා මට පුද්ගලයා කිව්වේ මේක අවධානය ගන්න කරන වැඩක් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා නමුත් නොදැනුවත්කම ගැන කියනවා නම් ළමයි ඇත්තටම දේශගුණය ගැන හොඳ අවබෝධයකින් ඇඳුම් මෙහෙම අඳින්න. සල්ලි යනවට මාස 6ක් විතර ගිහිල්ලා කොරියාවට ඇවිල්ලා ඉතින් මාස 6ක් ගිහිල්ලා කොරියාවට ගැලපෙන සීසන් එකට ගැලපෙන විදිහට ඇඳුමක් අරගෙන අඳින්න බැරි නම් ඒකත් ඔයගලන්ගේ නොදැනුවත්කමේ කොටසක් කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් එහෙම නොකරනවා නම් හොඳයි. ඔයගලන්ගේ සෞඛ්‍යය ගැන හිතලා ඔව් දිමුතු කියනවා මිස් ටොපික් 1 කවද්ද පටන් ගන්න. ඔය ටොපික් 1 එකත් මම ලංකාවට කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. අපි ලබන දහවෙනි සෝරි සමාවෙන්න ඕනේ ජනවාරි ජනවාරි මාසේ දැන් අපි මේ යන සෙට් එක ටොපික් දැනට යන සෙට් එක 29 එක්සෑම් කරන නිසා ඒ 29 ජනවාරි ඇතුළත මම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් ක්ලාස් එකක් කරලා ඊට පස්සේ ටොපික් එක පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි ටොපික් එක කරමු. එහෙම ලංකාවේ ඉන්න අයටත් ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහදී අපේ ටොපික් පන්තියත් එක්ක MSc. රජිත් ප්‍රසන්න මිස් මම අලුතෙන්ම ඇවිත් මාස 6යි. ආයෙ නොයන්න හිතාගෙන ලංකාවට ආවා. බතා එන්න පුළුවන්. බොහොම හොඳයි. මාස 6ක් කොරියාව ඉඳලා ලංකාවට ගියා කියන්නේ congratulations ලංකාවේ හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. <laughs> ඇත්තටම අපරාධේ. මාස 6න් ලංකාවට ගියේ ඇයි කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එන්න අච්චර දඟලද්දි මිනිස්සු ඕගලන් අපරාධේ මාස 6කින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තටම. වෙන ක්‍රමයක් මම දැනුවත් නැහැ ඔයාව ගෙන්න. මම හිතනවා ඔයාට ආයි විභාග කරලා තමයි එන්න වෙන්නේ. වෙන මම දැනුවත් ක්‍රමයක් නැහැ. ඇයි මාස 6ෙන් ලංකාවට ගියේ කියන එක තමයි මට අහන්න තියෙන්නේ. රුමේෂ් රංගනත් අපිත් එක්ක බලාගෙන ඉන්නවා සිතුම් නිසල රාජිත ඔයා එක්සෑම් එක කරන්න බලාපොරොත්තු අතාරින්න එපා එක්සෑම් එක කරන්න හොඳයි දැන් වෙලා කීයද 9:37යි මම පැයකට ආසන්න කාලයක් අපි ලයිව් එක අරගෙන ආවා වෙන මොනවා හරි තොරතුරු දැනගන්න තියෙනවා නම් දේශාන් සාලින්ද මිස් කියලා දාලා තියෙනවා ධනුෂ්ක සමීර. ධනුෂ්ක සමීර මගේ පන්තියේ හිටපු ළමයෙක් නේද මට මතකයි ධනුෂ්ක. KAP classes පටන් ගන්නේ කවදද 2023 2023 class එක අපි පටන් ගන්නවා මාර්තු වෙද්දී සම්බ දැනටත් මගෙන් ගොඩ දෙනෙක් අහලා තියෙනවා 2023 KAP class එකට දැනට යන්නේ කියලා හැමකොට ජනක කුමාර අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මාර්තු 20 22 අලුත්ම KIIP පන්තියට අලුත් විදිහට අපි පටන් ගමු අලුත් අලුත් මාසයේ අලුත් මාසෙක අලුත් වසරක හොඳයි කසුන් බණ්ඩාර ස්පෙෂල් එක්සෑම් තියෙන තියෙද දෙස් 20 22 23 තියෙයි ස්පෙෂල් එක්සෑම් එක ප්‍රදීප් ඒකනායක මිස් අපිත් කොරියාවට ගන්න ඕ කියලා කියනවා මට ගන්න පුළුවන් නම් ඔක්කොමල ගන්නවා නේද? එහෙම ගන්න බෑනේ. සෝරි. ආ රාජිත ප්‍රසන්න ඔයාගේ වීසා කාඩ් එක තියෙනවා 2025 වෙනකම් වීසා තියෙනවා නේද? ආ එහෙනම් රාජිත ඔයා මට කතා කරන්න. රාජිත වීසා තියෙනවා නම් මට කතා කරන්න. මොකක් හරි දෙයක් කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙයි. 20 22 කෝටා එක ගැනත් කියන්න ටිකක් 20 22 ඔයගලන්ට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ලොකු කෝටා එකක් තියෙනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා ගොඩ දෙනෙක් ගන්නවා ඒ කියන්නේ හැම රටකින්ම විශාල ප්‍රමාණයක් ගන්නවා කියලා ආරංචි ඉතින් ලංකාවෙන් එයින් බහුතරය ලංකාවට ඉඳලා ලංකාවේ හොඳට ක්‍රියාශීලීව වැඩ කරන්න ඕනේ ඔයගලන් ආවට පස්සේ කම්පැනි මාරු කරන්න සජන්නිම්ලගේ ගේම ඉල්ලන්න සජාගෙන් ගේම ඉල්ලන්න යන්න එපා වැඩි හිටියන්ට ගෞරව කරලා කතා කරන්න කොරියාව සංස්කෘතිය ඉගෙන ගන්න වැඩිටි ගෞරවයේ ඉතාමත් මොකක්ද අත්‍යවශ්‍ය කොට සලකනවා කොරියාව කියන රට. ඉතින් සජන්නින් ගැහුවත් බැන්නත් කරබාගෙන ඉන්න පොඩ්ඩක් මේ ඔගලන් මෙතනට පස්සෙන් වෙනකන් එහෙම නැත්නම් ඔගලන් මේ පරිසරයට පුරු වෙනකන් ඒක දරාගෙන ඉන්නම වෙනවා ඔයගලන්ට ඒ පරිසරය. ඉතින් ඒක ගැන මට හරි කනගාටුයි ගොඩක් අය ගැන දැනුවත් නැහැ. මේ ඊයේ පෙරේදත් මම මේ වගේ කේස් එකකට කතා කරලා ආවා ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කරලා මේ ඒ ළමයා ගැන තමයි මම අර කිව්වේ. ඉතින් අපරාධය ළමගේ වීසා එකේ දාන්න නැති වෙයි. නමුත් අර මම කතා කරලා කතා කරලා එහෙට මෙහෙට කතා කරලා කතා කරලා මම සමාව අරගෙන සදන්නම් ළඟින් ඒක මම කරන්න ඕනේ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක්ගේ තියෙන ඩියුටි එකට එහා ගිය දෙයක් කරලා ලාංකිකයෙක් වෙනුවෙන් මම හිතනවා ඒ ළමයට ජොබ් එක ලැබෙයි කියලා. ඉතින් එහෙම දේවල් වෙන්න කරන්න වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට. ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක්ගෙන් එහා ගිය ජොබ් එකක් කරන්න. නමුත් මම ට්‍රාන්ස්ලේෂන් කරන වෙලාවට කවදාවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ පැත්ත ගන්නෙ නැහැ. මම කවදාවත් එහෙම මැද්දේ ඉඳලා තමයි කොයි පොලිසියට ගියාත් රජයේ ආයතනවල ඉන්ඩිකේෂන් එකේදී වුණත් ශ්‍රී මැද්දේදී තමයි මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නේ මම අකුරටම මගේ රාජකාරී ඉෂ්ට කරනවා ට්‍රාන්ස්ලේෂන් වලදී මොකද මම මට මගේ මම කරපු මේජර් එකට වඩා එහා ගිය ජොබ් එකක් හැටියට කොරියාවේ මම ලැබුවා නම් පඩියක් ඒ තමයි මගේ මම භාෂා පරිවර්තකයෙක් විදිහට කරපු දේ. ඒ නිසා මම මේක අනිවාර්යයෙන්ම මැද සිට කරන්නට හැමතිස්සෙම මොනවාද හැමතිස්සෙම මම අවධානය යොමු කරනවා ඒ ජොබ් එක මම නිවැරදිව කරන්න මේ ඒ නිසා එතෙන්දි මම කාගවත් පැති ගන්නෑ නමුත් අර ලාංකිකයෙක් ඔය වගේ මොනවා හරි දෙයකට ලක් වෙලා තියෙනවනේ කියන්නේ ඒගොල්ලන් වැරද්දක් කරලා නැතුව මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම ඉතින් කතා බහ කළ විසඳලා දෙන්න මැදිහත් වෙනවා. නමුත් ගොඩක් අපරාධයක් විදිහට වගේ වගේ තත්ත්වයක් ඉදනම් ඇත්තටම කිසි කෙනෙක් පැත්තක් ගන්නේ නැහැ. කොතනකදවත් ට්‍රාන්ස්ලේට් කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් මිස් නෝමල් එක්සෑම් එකට 145ක් ඇති වෙයිද මේ පාර. ඒක නම් දන්නේ නැහැ 170 ගත්ත ළමයිනුත් හිටියා. මට කතා කරා. එහෙම ගත්ත ළමයිනුත් හිටියා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉස්සරහට පොඩි දවස්වල 100 හොඳයි. දැන් ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ස්ටුඩන්ට් වීසා ගැන කතා කරනවා. ඔව් මම ස්ටුඩන්ට් වීසා කරනවා. ස්ටුඩන්ට් වීසා දැනට මගේ ළමයි 3 දෙනෙක් විතර ලබන අවුරුද්දේ ස්ප්‍රින්ග් සෙමෙස්ටර් එකට නෙමෙයි ජූන් සෙමෙස්ටර් එකට දාන්න සූදානමින් ඉන්නවා. ඒකට අමතරව ඉදිරියේදී අපි පොඩි වයස පොඩි ළමයින්ට මම ගොඩක් වෙලාවට ස්ටුඩන්ට් වීසා එන්න උදව් කරනවා. නමුත් ඉතින් එක එක කොන්දේසි තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් වීසා වලදී. මම ඇඟ බේර ගන්න තමයි වැඩේ කරන්නේ. මොකද මෙහෙට ඇවිල්ලා පයින්නවද, ඉලීගල් වෙනවද කියන ඔය මොනවද ඒකට කියන්නේ? ඒ පස්මහ බැලුම බලලා තමයි කරන්නේ. ඉතින් මොකද නැත්තම් අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා ඉස්සරහට කරගෙන යන්න බැරි නිසා. ওই ටික ඔක්කොම බලන නිසා හැමෝටම මම 100ක් කිව්වොත් 100ටම කරන්න බෑ. මට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය මම කරනවා. කලියට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. ස්ටුඩන්ට් වීසා කරන්නේ මම එහෙමයි. SLPF එකේ වැඩ ගැන සතුටු නැහැ. කොරියාවේ තිසනකට මාළුන හිතන්නේ නැති ලංකාවේ නම් දැන් කරන්න කියලා. ලංකාවේ නම් දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ලංකාවේ A level fail වෙලා තියෙනවා A level කරගන්න. දිනුෂ්ක දිනුෂ්කත් ඉන්නවා බලාගෙන දිනුෂ්ක ගොඩක් මහන්සි වෙන ළමයි පාඩම් කරනවා හැමතිස්සෙම පාඩම් කරන ඒවා මට එනවා. හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පාඩම් කරන ඒවා ඊට පස්සේ හැම මට හරියට කවදර කරනවා දිනුෂ්ක වචන අහනවා අරකේ තේරුම මොකද්ද මිස් මේක මෙහෙමද වෙන්නේ කොහොමද ඉතින් මම හරි කැමතියි මේ ළමයින්ට මොකද මට ගොඩක් ඉවරයක් නැහැ මේගොල්ලන්ට ආස කරලා ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා ඒ වගේ පන්තියේ හැම තිස්සෙම එක එක ඒවා අහනවා කතා කර කර මේ වචනේ කොහොමද අර වචනේ කොහොමද මේකට කොහොමද මේක මෙහෙම වුණේ කොහොමද එහෙම එක එක අහනවා ගොඩක් හොඳයි. අපේ ළමයි ගොඩාක් උනන්දුවෙන් ඉගෙන ගන්නවා. මහේෂ් චින්තක 2022 පොටක් ගැන අහන්නේ නේද? ඔව් E7 ගහගෙන E7 වලට ගහ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම කොරියාවට එන්නකෝ ඊට පස්සේ බලමු අපි. හොඳයි. ඉතින් දිනුෂ්ක කියලා දෙන ගොඩක් thank you miss කියලා. හොඳයි. දැන් ආවේ නේද? ඉතින් දිනුෂ්ක පාඩම් කරන ඒවා මට හැමතිස්සෙම මෙවන නිසා මතක් කරේ විශේෂයෙන්ම මහේෂ් චින්තක මාර්තුවල thank you Dinushka special exam එකට ක්ලාස් කරනවද? නෑ. ස්පෙෂල් එකට නම් මම කරන්නේ නැහැ. ඉතින් uh, දිලුම් කියනවා බුදු සරණයි කියලා. thank you දිලුම්. ඔයාටත් සරණයි. ඉසනට A level කොහොමද result එක තියෙනවද නිසා. A7 A level pass වෙලා තියෙනවා නම් ඇති. ඉතින් A level ලියපු ලියලා තිබ්බත් ගොඩක් අයට uh, ලකුණු දීලා තිබ්බ පහ uh, හම්බලා තිබ්බා පහුගිය දවස්වල. A level කරලා තියෙනවා හොඳයි. හොඳයි ළමයි උපුල් නිරංජන ලයිව් ආවා දැන් ගොඩක් අය ලයිව් වෙනවා යනවා ඉතින් වෙන විශේෂ කාරණාවක් මට කතා කරන්න නැහැ තව විශේෂ කාරණාවක් කියන්න ඕනේ my hunger cafe අපේ MHC එක බේසික් කෝස් එකක් ළඟදී ආරම්භ කරනවා කේෂාන් ලහිරු ආයිත් අහනවා අපේ අලුත්ම කෝස් එක බේසික් කෝස් uh, එක බේසික් කෝස් එකක් පටන් ගන්නවා uh, ලංකාවේ අයටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදිහට සකස් කරලා තියෙනවා බේසික් කෝස් එක කියලා කියන්නේ ළමයි මේ ඇත්තටම අපි මූලික දැනුම කොරියානු භාෂාව ගැන මූලික දැනුම තමයි එකට එකතු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි පොඩියෙන් පටන් අරගෙන උච්චාරණ විදි කොහොමද උච්චාරණය කරන්නේ කොහොමද ඊළඟට මූලික ග්‍රැමර් ටික හදාගෙන අපි කොහොමද පොඩි දෙබසක් කතා කරන්නේ කියන එක. භාෂාවක් හැටියට භාෂාවල් ගැන කතා කරද්දී මේ ඇත්තටම දැන් ඔය ස්පෝකන් කරන්නේ නැද්ද ස්පෝකන් කරන්නේ කියලා අහනවා දැන් ස්පෝකන් ක්ලාස් එකක් මම පටන්නුත් ගත්තා නමුත් ඒක සාම්ප්‍රදායික ස්පෝකන් ක්ලාස් එකකින් එහා ගිය ඕගලන්ට ගොඩනගන්න දෙන තැනක් මට කරන්න ඕමනා වුණේ නමුත් ඔන්ලයින් කරද්දී අර මගේ concept එක එහෙම කරන්න හරි අමාරුයි එතනදී මොකද ඔෆ්ලයින් වුණා නම් ඔයගලන්ට කතා කරන්න සාකච්ඡා කරන්න මාතෘකා දීලා එහෙම අපි මොනවා හරි හදලා එහෙම දෙබස් ගොඩනගන්න පුළුවන් නමුත් එතනදී ඒ හැකියාව නැහැ ඔන්ලයින් කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් මම ස්පෝකන් වලට ක්ලාස් කරන්නේ නමුත් මේ බේසික් කෝස් එක හදලා තියෙන්නේ ස්පෝකන් පැත්තත් කවර් වෙන විදිහට ළමයි. ඉතින් අපි මූලිකව ග්‍රැමර් ටික සාකච්ඡා කරලා පොඩි දෙබසක් ගොඩනගාගන්නේ කොහොමද? ඊට පොඩි අපි මූලික දැන් කොරියාවට දැන් ආව අලුත් ළමයි ඉන්නවනේ අලුත් ළමයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් EPS ලියලා නිකන් ඉන්න ළමයි වෙන්න පුළුවන් ඉන්න කලින් ඒ වගේ කෙනෙක්ට මේක හරහා ඔයගලගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. කියන්නේ අමතක වෙච්ච දේවල් මතක් කරගන්න පුළුවන්. සහ මේකෙදි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ අත්තිවාරමක් කියලා. අපි අත්තිවාරමක් දාගන්නවා ශක්තිමත්. ඒක උඩ අපිට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. අපි කරන්නේ ටොපික් එකද KIT එකද කියලා. හරිද? ඒක ගොඩනගා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම එකක් තමයි KIIP sorry අපේ basic course එක අපි හදන්නේ. හදලා තියෙන එහෙම එකකින්. ඉතින් basic course එකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය සම්බන්ධ වෙන්න. ඒක අපි ජනවාරි 8 පටන් ගන්නවා. ලංකාවෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය මම හිතනවා ගොඩාක් ලංකාවෙන් මට කතා කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ අයවත් සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා basic course එක මගේ follow කරන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක අර විදිය තමයි. ඒ කියන්නේ අපි ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තමයි දාගන්නේ. ඒක උඩ ඔයගලන්ට බිල්ඩ් කරලා ගන්න පුළුවන්. KIIT එකද ටොපික්ද මම ඉස්සරහට යන්නේ මොකෙන්ද කියන එක තීරණය කරලා ඒක කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ කොරියාවට ඉන්න බලාගෙන ඉන්න අයට වගේම කොරියාවේ අලුතින්ම කොරියාවට ආව ළමයින්ටත් ඒ ක්ලාස් ඒ කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මාස 3ක් වගේ පොඩි කාලයක් තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩ වෙලාවක් කතා කරා කතා කරන්න ඕනි කරුණු කරුණා ටික ඔක්කොම මම හිතනවා සාකච්ඡා වුණා කියලා. ම්ම් හොඳයි. දැන් අපි කාලෙත් ගිහින් කෙමින් කෙමින් ගෙවිලා ගිහිලා තියෙන නිසා ම්ම් ඉතාමත් වැදගත් කරුණු කාරණා කිව්වා නේද වොයිස් ෆිෂින් ගැන ඔයගලන්ට. ඉතින් voice phishing මම කියපු ටික අමතක කරන්න එපා. app එක download කරගන්න. Citizen ගණන් කියන app එක Citizen ගණන් කියන app එක දාගෙන ආරක්ෂා වෙන්න ඕකලන්ගේ ෆෝන් එක කවුරු හරි හැක් කළාද කියන එක ගැන දැනගන්න. කොරියන් driving license exam එක පාස් කරගන්න ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් මේ වියට්නාම් ඉංග්‍රීසි කොරියන් චයිනීස් වලින් තියෙනවා පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඕක ගැන මෙහෙම එකක් තියෙනවා. I think කොරියන් මමත් කොරියාවේ ලයිසන් ගත්තේ කොරියාවෙන්. මේ මෙහි තමයි ඉගෙන ගත්තේ මම. මේ මෙහි ලයිසන් එක තමයි මට ලංකාවේ ලයිසන් තිබ්බේ නැහැ. මේ අමාරු නැහැ ළමයි ඔක කරාගත්තට පස්සේ කරන්න පුළුවන් එච්චර අමාරුයි කියලා මම හිතන්නේ එහෙම අදහසක් නැහැ කොරියන් ලයිසන් එකට උගන්වන්න මට ඉංග්‍රීසියෙන් තියනවනේ ඔකල ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න ඉස්සරහදී බලමු අපි ඉතින් ගොඩාක් අය හිතුවත් එහෙම එකක් කරන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවේ අපේ ලංකාවේ ප්‍රජාව ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රජාව ගොඩක් කොරියාව තුළ වැඩි වෙනවානේ. ඉස්සර උල්සානල ගත්තොත් ගෑනු කෙනෙක්ට හිටියේ මම සහ එකම එක අප්පා කෙනෙක් කොරියානුවෙක් සමග විවාහ වෙච්ච හිටියා. අපි දෙන තමයි ලාංකාවේ කාන්තාවන්ට හිටියේ. නමුත් දැන් බැලුවහම ගොඩාක් ඉන්නවා උල්සානල. කාන්තාවොත් ඉතින් කොරියාව පුරාමත් ඒ වගේ ඉන්නලා එන්න එන්න ප්‍රජාව වැඩි වෙනකොට සිංහල භාෂාවෙනුත් සමහරක් විට විභාගෙ තියනවා නම් හොඳයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඩ්‍රයිවිං ලයිසන් විභාග. බේසික් කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් තරිඳු තරිඳු කතා කරන්න අපිට තරිඳු ප්‍රභාෂ් තරිඳු ප්‍රභාෂ් දාන මගේ නම්බර්. තරිඳු ප්‍රභාෂ් මේ නම්බර් එකට කතා කරන්න එක්සෑම් මේ බේසික් කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. මහේෂ් කුමාරත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මහේෂ් කුමාර KIIT එක මේ පාර පාස් වෙන්න ඕනේ. හොඳයි. දිගටම පාස් වෙන්න එපා. මහේෂ් කුමාර දිගටම පාස් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න ළමෙක් අපේ මේ පාරෙන් ඉවර කරගන්න. නැත්තම් නාකි වෙනකම්ම ක්ලාස් KIIT එකට. тариту ബുസ്തിക ലൈക് ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞു അ ഗോടക്വല കഥാ কৰുനിസാ අපි ලයිව් එක නවත්තන ළමයි වෙලාව යනම් ඉතින් මටත් වැඩ තියෙනවා යන්නත් ඕනි ගොඩක් අය ස්තුතිවන්ත වෙනවා සම්බන්ධ වෙච්ච එක ගැන. ඉතින් වොයිස් විෂන් ගැන කියපු දේවල් මතක තියාගන්න. සික්සන් ගොලන් කියන ඇප් එක දාගන්න. ඊළඟට the cheater කියන සයිට් එක the cheater කියන සයිට් එක මතක තියාගන්න. ඉතින් ওই වගේ දේවල් අපි යොදා ගන්න දැන් තාක්ෂණය හරහා ඕගලන්ට අපරාධ සිද්ධ වෙන එක වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න තාක්ෂණය හරහාම ඔයගලන්ට ආරක්ෂාව හොයාගන්න තියෙන chances වැඩි කරලා තියෙනවා ඉදිරියේදී කොරියාව තුල. ඉතින් හොඳයි. සම්බන්ධ වෙච්ච හැම දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වැදගත් කාරණා රාශියක් කතා කරා. ලයිව් එකේ හැමම තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම බලන්න. ලයිව් එක අපේ YouTube channel එකට අපි අප්ඩේට් මේ අප්ලෝඩ් කරන්න. නැවතතාවක් බලන්න. යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. කොරෝනා වීසා ගැන නම් තාම දැනුවත් වෙලා නැහැ. ඉතින් පුදු සරණයි ප්‍රසන්න. තෙරුවන් සරණයි හැම දිනාටම දරුෂ් කෙදිරිසිංහ කොහොමද හොඳයි එහෙනම් යන්න කියලා තමයි ඔගලන්ට ලයිව් එක හැමම තියන්නම් ලයිව් එක බලන්න අපි නැවත වතාවක් මේ වගේම වැදගත් කරුණු කාරණා අරගෙන MHC අපේ සජීවී විකාශයත් සමග සම්බන්ධ වෙමු මේ වගේම දවසක. ඉතින් අපි ලබන ලබන මාසෙත් දෙවන සතියේදී මේ විදිහට කමෙන්ට් බලාපොරොත්තු වෙනවා අලුත් වසරක අලුත් මාසෙක අලුත් නැවුම් බලාපොරොත්තු සමගින්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 20යි 22 අපි මේ විදිහට ගත කරා 20යි 22 අපිට පාඩම් රාශියක් කියලා දීපු වර්ෂයක් 20යි 22 කියන්නේ මම පෞද්ගලිකව පාඩම් රාශියක් ඉගෙන ගත්තා මිනිස්සු කියන්නේ කවුද කියන එක හඳුනගන්න ලැබිච්ච වර්ෂයක් ඒ වගේම තමයි මම මගේ කරන මේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලදී මට මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මගේ මේ මම ගුරුවරයෙක් හැටියට මට මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ ඒ වගේම මගේ වෙන රාජකාරී කටයුතු වලදී මම මොනවද ඉගෙන ගන්නට ඕනේ කියන එක මගේ පෞද්ගලික ජීවිතේත් මට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් ආශ්‍රයක් ලැබුණ වර්ෂ 2022. ඉතින් මම ආදරය කරනවා 2022ට. ඒ වගේම මම 2022ට ගෞරව කරනවා ඒ 2022 මට ලබා දීපු දැනුමට මම ඉදිරියට යන්නේ අලුත් කෙනෙක් වෙලා 2023 ඉතින් මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන තමයි ඉදිරියට පියවර තබන්නේ. ඉතින් තාමත් මම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදිහට මම හිතනවා ඕගොල්ලොත් එහෙම වෙයි කියලා. 20යි 22ට සමු දෙන්න 20යි 23ට ගොඩක් දේවල් අරගෙන යන්න ඉගෙනගත්ත දේවල් දැනුම විතරක්. හොඳයි. එහෙමනම් නත්තල් සමයක් දෙනවා. නත්තලත් හොඳින් ගත කරන්න අර කලින් කිව්වා වගේ බීමත් රිය පදවන්න එපා. වැරදි දේවල් කරන්න එපා. ඔගොල්ලෝ ආරක්ෂාකාරී වෙන්න, සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන්න මේ කාල සීමාව තුළ. ඒ වගේම 20යි 23 වර්ෂයේ ඔයගලන්ට සුබ වර්ෂයක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිදුක් නිරෝගීව ගත කරන හැම දිනම. එහෙමනම් MSC අපි නැවතත් අලුත් වර්ෂයක තමයි හමු වෙන්නේ මේ සජීවී විකාශයත් සමග. එහෙනම් ඔබට සුබ රාත්‍රියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා නැවත හමු වෙනවා. ආයුබෝවන්